ကလေးကစုပ်တစိတ်တွေအများကြီးနဲ့တော်လှလေဝက်ချက်တစ်ခုခုတော့ရှိမယ်ပုံမယ်ကလေးမင်းနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲတားနာမည်ကမောင်စုပါပါခင်ဗျာမောင်စုပါမင်းဘာကြောင့်ဒီလောက်တော်နေရလဲမမကြောင့်ဘောဗျမမကတားငယ်ငယ်လေးတဲ့အခုချိန်ထိနောက်ကသူချွေးဘက်ကိုနှစ်ရမ်းတိုက်ခဲ့လို့ခုလိုညံကောင်းပြီးချွတ်ချွန်ထက်မြက်နေတာပေါ့နောက်ကသူချွေးပဲဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေနောက်ကသူချွေးဘက်ကကလေးတွေရဲ့အုံနောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ omega 3 fatty acid တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးလို့မှညံကောင်းပြီးချွတ်ချွန်ထက်မြက်စေရလေမှညံကောင်းပြီးချွတ်ချွန်ကိုနောက်ကသူချွေးပဲတောက်ကြစို့ CFAM, caring for well-being. ဒီကလေးကစုတစိတ်တွေအများကြီးနဲ့တော်လှကြီးလေဝက်ချက်တစ်ခုခုတော့ရှိမယ်ပုံမယ်ကလေးမင်းနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲတာနာမည်ကမောင်စုပါပါခင်ဗျာမောင်စုပါမင်းဘာကြောင့်ဒီလောက်တော်နေရမမင်းကြောင့်ပေါ့ဗျမမင်းကတားငယ်ငယ်လေးရဲ့အခုချိန်ထိမောက်ကတိချူဘဲကိုနှိမ်တိုက်ခဲ့လို့ခုလိုညံကောင်းပြီးချွတ်ချွန်ထက်မြက်နေတာပေါ့မောက်ကတိချူတွေပဲဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေမောက်ကတိချူဘက်ကကလေးတွေရဲ့အုံနောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ Omega 3 fatty acid တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးလို့မှညံကောင်းပြီးချွတ်ချွန်ထက်မြက်စေရလေမှညံကောင်းပြီးချွတ်ချွန်ကိုမောက်ကတိချူပဲတောက်ကြစို့ CFAM, caring for well-being. ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကလေးတွေကိုချင်းစာတက်လာအောင် Facebook Live ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ Smartkit Zfan Facebook Family နဲ့ Zfan မြန်မာ Facebook Fan တွေအကုန်လုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကလေးတွေကိုချင်းစာတက်လာအောင်ဆိုတဲ့ Facebook Live အစီအစဉ်ကို Hop ပြောပေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့ဒီချက်ကြီးဒေါ်တထာဝင်းလည်းရောက်ရှိနေပါပြီခင်ဗျာချက်ကြီးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ Zfan Facebook Fan လေးနဲ့ Smart Kid Facebook Fan လေးကိုချက်ကြီးနှုတ်ခေါ်ဆက်စကားလေးပြောပေးပါဦးခင်ဗျာဒီချက်ကြီးဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မင်္ဂလာပါ Smart Kid Zfan Facebook Fan များနဲ့ Zfan Facebook Fan များမင်္ဂလာပါကျမကဒေါက်တာထားဝင်းမှာအငိမ့်စားတွဲဘက်ပမောက္ခစိတ်ပညာဌာနဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ဟုတ်ကဲ့တချို့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပေါ့နော်ဒီ Facebook family အတွက်ကိုဒီအထူးအဖြစ်ပေါ့ဒီကလေးတွေကိုချင်းစာတက်လာအောင်ဆိုတဲ့ Facebook live လေးကိုကျွန်တော်တို့အမေးဖြေကဏ္ဍလေးကိုစီစဉ်ထားပါတယ်ခင်ဗျအဲခေါင်းစဉ်ကလည်းတော်တော်ကြီးကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်တချို့ဟိုခုကြည့်ရှုနေတဲ့ family ကလည်းတော်တော်ကြီးကိုများနေပါပြီတချို့ကြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟို Facebook live လေးကိုစတင်ခြင်းပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တချို့ကြီးကိုမေးချင်တာကတော့ဒီကိုချင်းစာတရားဆိုတဲ့ ဟိုအကြောင်းအရာလေးကိုတစ်ချက်ကြီးဘယ်လိုမျိုးနားလည်ပြီးတော့ဟိုသိရှိထားပါလဲခင်ဗျတစ်ချက်ကြီးဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကိုချင်းစာတရားလူတိုင်းရှိဖို့လိုပါတယ်ကိုချင်းစာတရားအကြောင်းလေးကိုအရင်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလူတိုင်းကကိုချင်းစာတတ်တယ်စောစောကပြောတဲ့ definition လေးနဲ့ပဲပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်လူတိုင်းကကိုချင်းစာတတ်တယ်ဆိုရင်ကိုချင်းစာတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်သူတို့ရဲ့အတိုင်းအဝိုင်းကြီးမှာတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ကိုချင်းစာကြတယ်ဆိုရင်ဒီ လူအဖွဲ့အစည်းလူပေါင်းအဖွဲ့အစည်းဒီသူတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ညာအင်မတန်သားရနေမှာလေဒါကြောင့်ကိုချင်းစာတရားကိုကျမတို့ကသင်ကိုသင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုချင်းစာတရားရှိကိုရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်အရွယ်ကစတင်မလဲဆိုတဲ့အခါမှာကလေးတွေခံစားမှုရှိတဲ့အရွယ်ကစတင်ပါမယ်ဆိုတော့ကျမတို့လေးလာသိရှိရသလောက်ပေါ့နော်တင်ပြထားတဲ့၄နှစ်၅နှစ်အရွယ်ကလေးတွေမှာကျမတို့ကကိုချင်းစာတရားကိုစပြီးတော့တင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့၄နှစ်၅နှစ်မှာကလေးတွေကခံစားချက်ရှိလာပြီ ခံစားချက်ရှိပြင်မဲ့အဲ့ဒီကလေးတွေကသူတို့ရဲ့ခံစားချက်ကိုစကလုံးအနေနဲ့သူတို့မပြောတတ်ဘူးမပြောတတ်ဘူးမပြောတတ်တဲ့အခါမှာလူကြီးတွေကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ခံစားချက်ကိုကျမတို့ကစကလုံးလေးတွေနဲ့သတ်မှတ်ပေးရမယ်ဥပမာဆိုတော့ကျမမှာမြီးလေးရှိပါတယ်သူကဝန်ကြီးကကျူရှင်ကနေသူပြန်လာတယ်အရှိအိမ်ကနေသူပြန်လာသူကအသက်၄နှစ်ပါ၄နှစ်ကြော်ကြော်လေးပေါ့နော်၄နှစ်၅နှစ်မပြည့်သေးဘူး၄နှစ်ကြော်ကြော်လေးကျမတို့အိမ်က၄တက်ဆိုတော့သူတက်လာတယ် သူတက်လာပြီးတော့ तू ကဘာပြောလဲဆိုတော့ခြေထောက်တွေမောလိုက်တာတဲ့ तू ပြောတယ်ဆိုခြေထောက်တွေမောလိုက်တာဆိုတာလေ तू ခြေထောက်တွေအဲ့တော့ကျွန်မ तू စကလုံးကို तू မရှာတတ်ဘူး तू ပြင်ပန်းလာတယ်သူ့မှာစသူ့ကိုကိုချင်းစာတယ်တသားအဲ့ဒါခြေထောက်ညောင်းတာတသားလေးခြေထောက်ညောင်းနေသလားသူ့ကိုကျမတို့ကကိုချင်းစာပေးလိုက်တယ်စကလုံးနဲ့ရှာပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါလိုလေးတွေဖြစ်တင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအယူရနေကျမတို့ကစပြီးတော့တင်ပါမယ်တင်ပါမယ်ခန်းစားချက်တွေကို ဖော်ပြရမယ်ခန်းစားချက်တွေကိုဖော်ပြတတ်အောင်ကျမတို့သင်ပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါချေကြီးခင်ဗျဟိုကျွန်တော်တို့ပေါ့ချေကြီးအကျန်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့နားလည်ထားတာကပေါ့เนาะချေကြီးကိုချင်းစာတရားဆိုတာ ကိုကိုတန်ကြုံရမှကိုကိုတန်ဒီဟာအခက်ခဲတွေကိုဟိုဖြတ်သန်းလိုက်ရမှနားလည်တတ်တယ်ကိုချင်းစာတတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအကျဉ်းအဖြစ်တော့နားလည်ထားပါတယ်ချေကြီးခင်ဗျာဒါပေမဲ့ချေကြီးလက်တွေ့မှာတော့ကလေးလေးတွေကငငယ်လေးတွေဖြစ်တယ်ခုနကပြောတဲ့ဒီအောင်မြင်မှုတွေချရှုံးမှုတွေစတဲ့လောကဒဏ်တရားတွေကိုကလေးတွေကကြတော့ဒီသူတို့ရဲ့အသက်အရွယ်မှာကြုံတွေ့ဖို့ဆိုတာကတော့တော်တော်တော့နဲပါတော့နဲတာပေါ့ချေကြီးအဲ့တော့ ကလေးတွေဟာဒီလိုမျိုးကိုယ်တိုင်မကြုံတွေ့ပဲနဲ့ရောဒီလိုမျိုးဖိဖိမိမိတွေကသူ့ကလေးလေးတွေကိုတတမိမိလေးတွေကိုကိုချင်းစာတက်လာအောင်ရောဘလိုမျိုးဥပမာလေးတွေပေးပြီးတော့ကလေးလေးနားလည်လာအောင်ကလေးလေးကိုချင်းစာတက်လာအောင်ဆိုတာကိုရောဘလိုသင်ပြလို့ရပါလဲချင်းသူများဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မိမိဖေဖေတို့ကမော်ဒယ်တွေပါပဲမိမိဖေဖေတို့ကိုယ်တိုင်ကစံနမူနာပြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်ရပါမယ်မိမိဖေဖေတို့ဒီကလေးတယောက်ဟာစောစောကဆရာပြောသလိုဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတယောက်ဟာ သူကဒီအတွေ့အကြုံတွေသူတို့မရဘူးအတွေ့အကြုံရမှကိုချင်းစာတတ်မယ်ဆိုရင်ကိုချင်းစာတတ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးကို तू ကိုယ်တိုင်ခံစားနေရမှာပေါ့နော်အဲဆိုအဲ့လိုလည်းမခံစားရပါဘူးဆိုတော့ဘာလို့ပေးရမလဲဆိုတော့မေမေဖေဖေတို့ကကိုချင်းစာဓာတ်အောင်အကြောင်းအရာလေးတွေကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ကပြသွားပေးရမယ်တော့ဆိုတော့ဥမာဆိုပါတော့အဲကလေးတယောက်က မမေကတော့ခွေးကိုမကြောက်ဘူးခွေးကြိုက်မှာမကြောက်ဘူးခွေးကိုခလေးကကြောက်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာတသားခွေးကိုကြောက်နေသလားဆိုပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်တသားခွေးကိုကြောက်နေလားယင်ပြီးတော့တခါသူများတွေရဲ့ခံစားချက်တွေကိုပြောပြရမယ်ကြည်စမ်းတသားဟိုဟာဟိုဒီဟိုကြော်ကြော်လေးရတော့တသားရဲ့ကြည်ချော်လဲသွားလို့သူနာသွားတယ်သူရဲ့နာသွားတယ်သူနာသွားတယ်နော်တသားနာသွားလို့သူငိုနေတာနာသွားလို့သူဝမ်းနေနေတာစသည်ဖြင့် talk about others feelings ပေါ့သူများတွေအကြောင်းသူများတွေရဲ့ခံစားချက်တွေကိုပြောပြသွားမယ်အဲ့ဒါဆို तू အတွေ့အကြုံနဲ့ तू ကိုယ်တိုင်မတွေ့ကြုံပေမဲ့ तू တွေ့ကြုံပြီးတကယ်တော့ तू တခြားသူတွေရဲ့ခံစားချက်တွေကို तू သိလာပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကလေးတွေဘလို့ empathy ကိုဘလို့ကိုချင်းစာတဲ့ပုံစံကိုပြရမလဲဆိုတာကိုလည်းသင်ပေးရပါမယ်နော်ဟိုညွန်ပြပေးရမှာပဲဘလို့ကိုချင်းစာရမလဲဥပမာဆိုပါတော့ချော်လဲသွားတယ်ဆိုဟဲကိုကိုတိုင်က သူချော်လဲသွားတယ်ဆိုတသထနာသွားလားအုံဖွနော်စသည်ဖြင့်ကိုကပြသွားတာလေကိုကပြသွားတာအဲ့ဆိုကိုကပြသွားပေးရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ရမလဲဆိုလို့ရှင် story books လေးတွေပေါ့နော်ဟိုပုံမြင်စာအုပ်ကလေးတွေထဲမှာခန်းစားချက်တွေအမျိုးမျိုးပါမယ်အဲ့ဒီအခန်းစားချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့ကသူ့ကိုဟိုပြောပြပေးရမယ်ဒါကြောင့်မလို့မမေတို့နဲ့သားသမီးတွေနဲ့ဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်များသောအားဖြင့်တော့ဟိုညအိယာဝင်ပုံမြင်လေးတွေပြောတယ် ပုံမြင်ပြောတယ်ဆိုတာနားထောင်ကောင်းအောင်တခုလည်းပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะကလေးတွေကိုအခုဆိုရင်ဒါကိုချင်းစာတတ်တဲ့စိတ်အကြောင်းကိုပြောနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကလေးတယောက်ဟာကိုချင်းစာတတ်အောင်ဒီ story ဆဲမှာပါတဲ့ကိုချင်းစာတတ်တဲ့စိတ်ကလေးတွေရှိလာအောင်သူ့ကိုဒီပုံမြင်လေးတွေတို့ကျမတို့ကပြောပြသွားမယ်။နောက်ကိုကိုတိုင်ကမေမေဖေဖေတို့ကိုတိုင်က role model တွေဖြစ်ရမယ်။သူတို့ကစံနမူနာပြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။သူတို့ကိုယ်တိုင်ကသူများကို တယောက်နဲ့တယောက်လူကြီးချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဲဘသူကတော့နေမကောင်းလို့အမလီအမိုင်းနေမကောင်းလို့လားသွားမေးတာမျိုးသူ့ကိုဂယုစိုက်တာမျိုးသူ့အတွက်ဟင်းလေးတွေချက်ပို့တာမျိုးစသည်ဖြင့်ပေါ့ဂယုစိုက်တာလေးကိုကိုက role model အနေနဲ့ကိုကမိဘတွေကပြရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကလေးဟာတကယ်လို့ဟို emotion ဒီစိတ်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခက်ခဲနေတယ်သူဘယ်လိုစိတ်လှုပ်ရှားမှမသိဘူးဆိုရင်လေဒါအဲ့ဒါဒါ तू ဝန်းနေနေတာ तू နာသွားလို့ तू ငိုနေတယ်ဆိုတာ तू ဝန်းနေနေတာ သူနာသွားလို့နော်သူစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတာတတဟာသူ့ကိုအယုံမပေးလို့စသည်ဖြင့်နော်အဲ့လိုလေးတွေပြောရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကစားတာကစားတယ်ဆိုတာကလေးတယောက်ဟာအလကားတက်တက်ဟိုအတိတ်ပဲမဲ့ပေါ့နော်ကစားတာမျိုးမဖြစ်သင့်ဘဲနဲ့ဟန်ဆောင်ကစားခြင်းတွေပေါ့ဒီတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ကိုချင်းစာတဲ့အပြုတ်အမူလေးတွေပါတဲ့ဟန်ဆောင်ကစားခြင်းတွေအာ तू ကနေမကောင်းလို့စိတ်ုံသွားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တတအမလီတွဲပြီးတော့လိုက်ပူးလိုက်တယ် အဲဟာကျန်းမောင်ပြားကသွားတယ်မောင်ဖားကိုဘယ်သူကပြန်ပြောပို့လိုက်တယ်ဘလူးကဘာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုဟန်ဆောင်ကစားခြင်းပေါ့နော် pretend play ပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကစားတဲ့အခါမှာလေကျမတို့ဒီလိုလေးတွေကစားမယ်ကစားတယ်ကလေးတယောက်ကစားတယ်ဆိုတာဟန်ဆောင်ပြီးကစားပြီမယ်လို့အနားမှာဘယ်သူကရှိမလဲဆိုတော့မေမေဖေဖေတွေရှိနိုင်တယ်နော်ကလေးကိုအုပ်ထိန်တဲ့သူရှိနိုင်တယ်သူကမေကုန်းလေးတွေမေးပြီးတော့ဒါလေးကိုဟန်ဆောင်ပြီးကစားသွားမယ်အဲ့ဒီမှာကျမတို့ကဘာကို target ထားမလဲအခုကျမတို့ကကိုချင်းစာ စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့ကဖွံ့ဖြိုးလာအောင် ပြုစုပြောထောင်တဲ့နေရာမှာကိုချင်းစာစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပြုအမူလေးတွေကို သူတို့ဟန်ဆောင်ပြီးကစားပြီးတော့เนาะဘယ်လိုအကြံဉာဏ်လေးတွေပေးပြီးတော့မိကုံးလေးတွေမေးပြီးတော့ကစားစေပါဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးတွေလှုပ်သွားခြင်းအပြင်ငငယ်လေးရွယ်ရွယ်လေးကကလေးတွေကကိုချင်းစာစိတ်ကိုဘယ်လိုဖော်ပြရမလဲကိုချင်းစာစိတ်ရှိအောင်ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုသူတို့သိလာပါလိမ့်မယ်။နားလည်လာပါလိမ့်မယ်ရှင်။ ဟုတ်ချေကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချေကြီးခင်ဗျအခုကျွန်တော်မိကျင်တဲ့အကြောင်းဟာတစ်ခုကတော့ချေကြီးကျွန်တော်တို့အကျန်းအဖြစ်သိထားတာပေါ့ချေကြီး အဲ EQ မြင့်တဲ့လူတစ်ယောက်ကကိုချင်းစာတရားပူပြီးတော့ပူများတယ်။ EQ နှိပ်ရင်တော့သူဟာကိုချင်းစာတရားတိတ်မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့အကျမ်းဖြစ်သိထားပါတယ်တစ်ချက်ကြီးခင်ဗျ။အဲ့ဒီခါကျတော့ခုတသားမိမိလေးတွေဟာငယ်ရွယ်သွေးတယ်ဒါအဲ့အချိန်မှာကလေးတစ်ယောက်ကိုရော EQ မြင့်အောင်တော်လကောင်းဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကိုချင်းစာတရားကိုပူပြီးတော့ကောင်းလာအောင် EQ ပို့ပြီးတော့မြစ်လာအောင်ရောဘယ်လိုမျိုး ဒီဖိဖိမိမိတွေကပြုစုပြောထောင်ပြလို့ရမယ်တဲ့ချေကြီးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျမအခုပြောနေတဲ့ကိုချင်းစာစိတ်မှာကိုယ်တိုင်ကဘာပါလဲဆိုတော့စိတ်လှုပ်ရှားမှုပေါ့နော်စိတ်ခံစားမှုဆိုတော့သူများရဲ့စိတ်ခံစားမှုကို तू ကနားလေရမှာ哦နော် empathy ဆိုတော့ तू ခံစားနေရတာကိုကိုကနားလေမယ်နားလေမယ်ဆိုတော့ तू ခံစားနေရတာကိုနားလေမယ်ဘယ်လိုသူ့ကိုဟိုကင်ပြဖြည့်ရှင်းပေးရမလဲဒီစိတ်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ तू ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တာလဲဆိုတော့ तू ကနားလေမယ် ဒါကြောင့်မလို့ဒီ emotion ဒီစိတ်လှုပ်ရှားမှုကို तू က manage လုပ်နိုင်တယ် तू ခံ तू ထိန်းချုပ်နိုင်တယ်သူများကိုသူများကိုနော်ထိန်းချုပ်နိုင်တယ်သူများကိုနားလေတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲသူ့ကိုယ်သူလည်းသူဖြစ်လာလို့ရှိရင်လည်းသူဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တာပါဘလို့ကင်ဖြစ်ဖြစ်ရှင်းမလဲဆိုတာကိုသူနားလေတယ်ဒါပြီး EQ မှာရှိတဲ့ ability တစ်ခုပေါ့နော်စွမ်းရည်တစ်ခုဒါမှမဟုတ်ကိုချင်းစာတရားရှိတဲ့လူဒီ EQ မြင့်တယ် EQ မြင့်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့အများကြီးပဲ EQ မြင့်တဲ့လူတွေဟာဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကိုယ့် emotion ကိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုကို manage လုပ်နိုင်တယ်သူများရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုသူထိန်းချုပ်ပေးနိုင်တယ်ကင်ကွယ်ဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ကိုဘာဖြစ်တယ်လဲ self awareness ပေါ့ကိုဘာဖြစ်နေလဲငါဘာဖြစ်နေပါလဲငါဘာကြောင့်ဝင်နေနေတာလဲငါဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တာလဲနောက်တစ်ခုကသူများသူများဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တာလဲသူဘယ်လိုခံစားရတာလဲပြီးရင်ကိုနဲ့ပတ်သက်လို့ ငါဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တာလဲဒါဆိုငါဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲငါဘယ်လိုထိန်းချုပ်မလဲသူများဖြစ်တယ်သူများဖြစ်တဲ့အခါမှာသူဒီလိုဖြစ်တယ်သူ့ကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းပေးရမလဲဒါဒီအားလုံးကို EQ မြင့်တဲ့လူတွေကဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ဒါပဲကအခြေခံလဲဆိုတော့ empathy ဒီကိုချင်းစာတရားရှိတဲ့ဘော်ကနေပြီးတော့ဒါတွေကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ရှင် ကျေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးကြီးအဲ့တော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မေးရတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ကျေးကြီးဒီ team work ပေါ့ကျေးကြီးတယောက်နဲ့တယောက်ဟိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့ cooperations လေး collaborations လေးကောင်းတယ် team work ကောင်းတယ်သူတယောက်ပါဆိုရင်အကြံအဖြစ်တော့ဒီကိုချင်းစာတရားပို့ပြီးတော့များတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အကြံအဖြစ်တော့နားထည့်ထားပါတယ်ကျေးကျွန်တော်မေးချင်တဲ့မေးခွန်းကတော့ကျေးကြီး ဒီကိုချင်းစာတရားနဲ့တီးမွားနဲ့ရော ပတ်သက်မှုရှိပါလားချိတ်ဆက်မှုရှိပါလားဗောတချေတကယ်လို့များအမျိုးပေါ့ချိတ်ဆက်မှုရှိတယ်ဟေ့ဆိုရင်ဒီဖိဖိမိမိတွေကကိုကလေးတယောက်ကိုတီးမွားကောင်းလာအောင် collaboration ကောင်းလာအောင် လုပ်ပြီးတော့အိမ်မှာသင်ကြားပြီးပြီးတော့အဲ့ဒီဟာရဲ့ result တစ်ခုအနေနဲ့ကိုချင်းစာတရားပို့ပြီးတော့ကောင်းလာအောင်ဆိုတာရောဘယ်လိုများတင် जा လက်ကျစ်ပေးလို့ရပါလဲတချို့ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါရှင် ကိုချင်းစာတရားစိတ်ဆိုတာသူများရဲ့ခံစားမှုကိုနားလဲတာပေါ့နော်သူသူ့နေရာကနေကိုနားလဲတာဆိုတော့ကိုကလည်းသူ့အကြောင်းသူ့ကိုနားလဲတယ်သူ့ကိုစာနာတယ်သူ့ကိုထောက်ထားတယ်သူ့နေရာကနေမြင်ပြီးတော့သူကလည်းကိုကိုသူ့နေရာကနေမြင်ပြီးတော့ကိုကိုစာနာတယ်ထောက်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီ PS group ပေါ့နော်တက်တူရွယ်လူအုပ်စုတစုမှာတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့နားလေနေကြပြီတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ तू ကလည်းကိုအားလုံးရဲ့ခံစားမှုကိုနားလေတယ်အားလုံးကလည်းကိုယ့်ရဲ့ခံစားမှုတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းလည်းအားလုံးထိတ်ဆက်ပြီးတော့ ကိုချင်းစာတရားတွေရှိနေကြမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ community လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီအတိုင်းအဝိုင်းလေးရာဘလောက်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဘလောက်အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိမလဲ team work အနေနဲ့တခုခုလုပ်ပြီးဟဲ့ဆိုရင် तू ကလည်းကိုညာကိုကလည်းသူညာသူ့ကိုနားလဲကိုကိုကိုလည်း तू ကနားလဲပြီးတော့ဆိုတော့ပရာဟိတစိတ်ဆိုတာဒါပဲလေအခုဆိုရင်ပရာဟိတအနေနဲ့အသင်းတွေအဖွဲ့တွေလူမှုရေးကူညီမှုအသင်းတွေတူတဲ့လူတွေစုပြီးလုပ်ကြတာလေနော်တူတဲ့လူတွေစုပြီးလုပ်ကြတာသူတို့တွေစာနာထောက်ထားတတ်တဲ့လူတွေဆိုတော့ပရာဟိတစိတ်ရှိမယ် ကုညီမှုအသင်းတွေရှိမယ်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ကုညီကြတယ်ဒါလုတ်ကိုလုတ်တင်တဲ့ဟာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကလေးတွေကိုဘယ်လိုစတင်မလဲဆိုလို့ရှိရင်လေငယ်ရွယ်စဉ်ကလေးဘဝမှာအတူတူကစားကြတယ်ဆိုရင်မေမေဖေဖေတို့ကဥမာဘောလုံးကစားကြတယ်ဆိုရင်ပဲတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့မလူးကြဘူးတယောက်ကိုတယောက်ကပေးခြင်းနဲ့ဥမာနော်တယောက်တယောက်ခြေထောက်ထဲကိုရောက်အောင်တယောက်ကတေးသေးချာချာကန်ပေးမယ်သူကလည်းကိုယ်ခြေထောက်ထဲရောက်အောင်တေးချာကန်ပေးမယ်ဆိုရင်ဘောလုံးကအပြင်မထွက်ဘူးဟိုချင်းခတ်တယ်လို့ပေါ့နော်သူကသူအပေးအယူတွေနှင်းရပြီးတော့အားလုံးက ဒီပုံစံတပုံစံနဲ့ပေါ့နော်ကိုသွားခြင်းရဲ့လမ်းကြောင်းကိုတည်တည်ချာချာရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ team work ကလိုပါတယ်အဲဒီကိုချင်းစာစိတ်နဲ့လည်း team work ကဟိုဆက်ဆက်မှုရှိပါတယ်ဆက်ဆက်တာတင်မကပါဘူးဒီထက်ပို့ပြီးတော့ထဲထဲဝင်ဝင် ရှိတယ်ဆိုတာပြောပြရစေဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးကြီးနောက်ထပ်ကျွန်တော်မေးချင်တဲ့မေးခေါ်အကြောင်းပါတစ်ခုကတော့မတူညီတဲ့ shoot out ကနေ မြင်တာသိတာဆွေးနွေးတယ်ဆိုတဲ့ different perspective different opinion ကိုပြောနိုင်တဲ့သူတယောက်ဟာကိုချင်းစာတရားပို့ပြီးတော့များတယ်ကိုချင်းစာတရားရှိတယ်လို့အကြမ်းအဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဟိုလေ့လာမှတ်သားထားပါတယ်ရှင်ခင်ဗျအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးရောကလေးလေးမှာရောအဲ့ဒီမျိုးမတူညီတဲ့ရှုထောက်ကနေရောဖိဖိမေမေတွေကဘလို့များတင် जा ပေးလို့ရပါလဲတချို့ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်စောစောကပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့နော် different perspective ဆိုတာကိုယ့်ဘက်ကမြင်တာမဟုတ်တော့ဘူးလေသူ့ဘက်ကနေမြင်တာကိုမြင်တာနဲ့သူမြင်တာနဲ့တစ်ထက်သေးသေးကြကြင်ကြမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုမြင်တာနဲ့သူမြင်တာနဲ့တစ်ထက်သေးမကြခဲ့ရင်ကိုချင်းစာစိတ်စောစောကပြောခဲ့တဲ့ empathy ဟာသူ့အမြင်ကနေကျွန်တော်တို့ကကြည့်ပေးရမှာသူ့အမြင်ကနေကြည့်ပြီးတော့သူ့အမြင်ကနေသူခံစားတဲ့အတိုင်းဥပမာဆိုတော့ဟလာဟိုဟိုအယုတ်ကလေးကြပြီးတော့ဒီကလေးတွေကအယုတ်ကလေးကြပြီးတော့သူ့အယုတ်ကလေးကွဲသွားတယ်ဆိုတော့ ။ तू ကဟင်းမမေအယုတ်ကျသွားပြီအစ်စ်ဝယ်ပြီးနော်ဆို तू ဘယ်လို့မှမခံစားရသလိုတခြားကလေးတယောက်ကဒီအယုတ်ကလေးပြုတ်ကျသွားတယ်။ခုမှအယုတ်ကလေးကကွဲသွားတယ်။ကွဲသွားတဲ့အခါမှာအော်ပြီးကုန်ပဲဟာ तू အယုတ်ကလေး तू ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲပဲ။အဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်ဘက်ကနေဒီကလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်မမေရဲ့ဒီအယုတ်ကလေးကြကွဲတာများ तू ကငိုလိုက်တာအဲဆိုရင်သူ့အမြင်ကိုကိုမကြည့်တတ်တာပေါ့ ဆိုတော့သူ့အမြင်ကိုကိုကကြည့်တတ်ဖို့လိုတယ်မဟုတ်ဘူးတတတတကဟုတ်တယ်တတဒီဥစ္စာကွဲသွားရင်မမင်းကအစ်စ်ဝယ်ပေးမှာ तू ကသူ့အယုတ်ကလေးကို तू ကနှမျောတာပေါ့သူ့ဘက်ကနေတတပြန်ကြည့် तू ကဒီအယုတ်ကလေးကို तू ကအရန်ချစ်တာဒါကြောင့်မို့လို့ဆိုသူ့အမြင်ကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးမတူတဲ့ကွဲပြားတဲ့ခံစားမှုတွေကိုကလေးတွေကိုအမြဲတမ်းကျမတို့ကဟိုပြောပြရမယ်ပေါ့နော်ပြောပြရမယ်သူ့ဘက်ကနေကြည့်တတ်အောင် empathy ကသူ့ဘက်ကကြည့်တတ်အောင်ကိုကျမတို့ကသင်ပေးရမှာ ဟောဟုတ်ကဲ့ချေကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချေကြီးခင်ဗျအဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်တော်တို့သိချင်တာကချေကြီးရေဟိုစာရီထဲမှာလည်းကျွန်တော်ဖတ်ရတာပေါ့နော်ဒီ empathy ကောင်းတဲ့လူတယောက်ကိုချင်းစာတရားရှိတဲ့သူတယောက်ရဲ့အရည်ချင်းတစ်ခုထဲမှာအဲ့ဒီသူဟာ good listening active listening ပေါ့ ပြောတာထက်သူများပြောတာကိုကိုတိုင်ပြောတာထက်သူများပြောတာကိုတိတိကျကျနားထောင်နှံဆွဲရှိတဲ့ရည်ချင်းတစ်ခုတည်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ကလေ့လာမှတ်သားထားဖို့ပါတယ်ချိန်ခင်ဗျအဲ့တော့ကလေးတယောက်မှာရောကိုချင်းစာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖဖမိမိတွေကကလေးကို ပြုစုပြောထောင်တဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ကလေးတီ good listener ကောင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဖိဖိမိမိတွေကရောဘလိုမျိုးဥပမာလေးတွေပေးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ရင်သွေးလေးတွေကိုပြုစုပြိုးထောင် ပြလို့ရပါတယ်ချေကြီးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဘယ်လိုပြုစုပြိုးထောင်လို့ရလဲဆိုတော့မမေဖေဖေတို့ဒီကလေးကိုဂယုဆိုက်ရမယ်လေအချိန်ပေးရမယ်ဒါဟိုးရင်တုန်းကကျွန်မကလေးတွေကိုပြုစုပြိုးထောင်တဲ့နီလန်းတွေပြောတာတဲ့ထဲမှာဒီဟာဒီလည်းအဓိကကြကြကြကြီးကိုကျွန်မပြောခဲ့ပါတယ် ဥပမာလုံလက်စအလုပ်တစ်ခုရှိနေတဲ့အချိန်မှာလုံနေတဲ့အချိန်မှာတတမှာသမီးကမမေးလို့လှမ်းခေါ်လိုက်တာနဲ့ကလေးကိုချစ်ချင်းအာယုံဆိုင်လိုက်မယ်ကျွန်မတို့ချစ်ချင်းအာယုံဆိုင်ပြီးလုံလက်စအလုပ်ကလေးကိုချပြီးတော့တော့ကလေးကိုတေချာအာယုံဆိုင်ပြီးကလေးဘာပြောသလဲဆိုတော့ကျွန်မတို့တေတေချာချာနားထောင်ပါမယ်အဲ့လိုနားထောင်တဲ့အခါမှာကလေးကသူပြောချင်တာပြောပြမယ်အဲ့ဒီအခါမှာကိုကသူ့ကိုအချိန်ပေးမယ်သူ့ကိုကျင်နာမယ်သူ့ကိုယူရမယ်သူ့ပုံမှာ empathy ထားမယ်ထားပြီးကျမတို့ကနားထောင်မယ်အဲ့ဒါဒီ ဒါ role model ပဲပေါ့နော်မိမိတို့ဒီ role model မိမိဖေဖေတို့ဒီ role model နော်ကောင်းတဲ့ role model အနေနဲ့သူတို့ကပြမယ်အဲ့ခါမှာခလေးကလည်းဒီလိုမျိုးနားထောင်ရပါလားဆိုတာ तू သိလာတယ်သိလာတဲ့ခါမှာ तू ဒီတငယ်ချင်းကပြောလို့ရှင်လဲ तू ကတတိချာချာနားထောင်မယ်တငယ်ချင်းပြောတဲ့အချိန်မှာတငယ်ချင်းတွေတူတူကစားကြတယ်တယောက်ကလူပြောတယ်တယောက်ကလူပြောတယ်ဆိုရင်မိမိဖေဖေတို့ဒီအဲ့ဒါလိုမဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်း active listening ကိုပြထားတယ် နော်တည်တည်ချာချာပြတာတယ်ခလေးနှစ်ယောက်စကားပြောတဲ့အခါမှာတောင်းနေတောင်းနေလူမပြောဘူးတသားသူပြောပြီးမှတသားတည်တည်ချာချာနားထောင်လေရလားကြော်ကြော်လေးကဘာပြောတာလဲတသားလေးကဘာလို့ပြောတာလဲပြန်နားထောင်ရအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမာတွေကကျွန်တော်တို့ကတင်သွားမှာတင်သွားတဲ့အခါမှာနားထောင်တတ်သွားပြီနားထောင်တတ်တဲ့လူတယောက်ဟာနော်နားထောင်တတ်တဲ့လူတယောက်ဟာ social skills ပေါ့နော် social skills မှာလည်းတက်တယ်သူများပြောတာသိချာနားထောင်တတ်တဲ့အတွေ့အကြောင်း social skill ဆက်ဆံရေးကျွမ်းကျင်မှုတွေ့ရမှာလဲတော်တော်လေးကိုတက်သွားတယ်တစုံတစ်ခုပြဿနာတစုံတစ်ခုရှိတဲ့လူတယောက်ဟာဘယ်သူ့ကိုပြောမလဲနားထောင်တဲ့လူကိုလာပြောမှာပေါ့နားမထောင်တဲ့လူကိုပဲပြောမလဲเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့အပေါင်းအသင်းလဲများမယ်ဆက်ဆံရေးနေပေလဲကျယ်မယ်တော့တခြားလူတွေကိုကူညီတဲ့အခါမှာလဲခခနာနာကူညီနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါတချေကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချေကြီးနောက်ထပ်မေကောတစ်ခုလေးတော့မေးခွင့်ပြုပါတယ်ချေကြီးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့ဒါကတော့ဗာလဲဆိုတော့အဲ ဖေဖေမိမိတွေကကိုယ်ကလေးကိုအမြဲတမ်းပထမဆူရစီခြင်းတွေမိဘရဲ့မေတ္တာကြောင့်အတန်းထဲမှာဆိုလည်းပထမဆူရမှာအကောင်းဆုံးဟာလေးလေးကျွေးခြင်းနဲ့ပေးခြင်းနဲ့ဟိုမိဘရဲ့မေတ္တာကြောင့်ပေါ့ဟိုအဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကလေးတွေကို train တဲ့အခါမှာပြုစုပြုထောင်လာတဲ့အခါမှာကလေးတွေရဲ့စိတ်ထဲကိုမတိမတာလေးနဲ့ငါအမြဲတမ်းပထမငါဒီအတော်ဆုံးတသားဒီအတော်ဆုံးလိုမျိုးဖြစ်အောင်ကိုမတိမတာလေး train လာတဲ့ပုံစံလေးတွေလည်း ခုကာလမှာတွေ့ရပါတယ်ချင်းခင်ဗျအဲတစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုနားလည်ထားတာကတော့တချို့စာအုပ်ထက်စာပေကျမ်းကလေးမှာပါတာခါကြတော့လူကောင်းလူတော်ရှိတယ်တချို့ကြတော့လေလူတော်တယ်ဒါပေမဲ့မကောင်းဘူးတချို့ကြတော့လေလူကကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့မတော်ဘူးတော်လဲတော်တယ်တော်ပြီးတော့အပြင်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်လူတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ရောချင်းဒီလူမျိုးကိုချင်းစာတရားကရောရေးပါပါတာချင်းခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အရေးပါပါတယ် လူတော်လည်းဖြစ်ရမယ်လူကောင်းလည်းဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်ကိုချင်းစာတရားအထိတ်ဆုံးကအရေးကြီးပါတယ်သူကကိုချင်းစာတတ်တာဟုတ်ဆောဆောဆောကဆရာမေးသလိုမျိုးပေါ့အာမေမေဖေဖေတို့ကတော့ကိုသားသမီးကိုအတော်ဆုံးအတက်ဆုံးဖြစ်ချင်တယ်အဲပထမစုကလူတယောက်တရားမှာတရားလုံးကပထမတော့မရနိုင်ဘူးတယောက်ပဲရနိုင်တာဟုတ်အဲ့ဒီခါကျတော့ငါတော်ရမယ်ငါတက်ငါတော်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုဖြစ်တာတစ်စိတ်အဲ့ဒါတတ်တတ်တစ်ပိုင်းကိုချင်းစာတာတစ်ပိုင်းဆိုတော့ကိုချင်းစာပြီးတော့ နော်ဟဲငါမရရင်နေပါစေ तू ပထမရရင်ပြီးရောဆိုပြီးကိုက short ပေးတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးကိုကအ short ပေးတာမျိုးอ่ะဒါတသက်စီကန္ဓာဟာမတူပါဘူးဟိုဟာစူးစမ်းအားထုတ်မှုပါဟိုဟာစူးစမ်းအားထုတ်မှုကိုရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုကိုတော်အောင်လုပ်တာပါကိုကောင်းအောင်လုပ်တာကတော့တသက်ဒါကတော့ကိုကကိုကကိုစူးစမ်းတာလေကိုကစူးစမ်းမယ် तू မရပါစေနဲ့ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုကလင်ကကျစ်နဲ့ဂိုလီလုပ်ပြီးတော့ကိုက အတိအဓမ္မယူတာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးလေအဲ့လိုမျိုးယူတာမျိုးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဟိုသူ့အလျှော့ပေးရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကဏ္ဍကိုကိုဒီကဏ္ဍနှစ်ခုကိုတသက်ခွဲဖို့လိုပါတယ်မိဘများအနေနဲ့တော်အောင်တက်တော်အောင်ပေါ့နော်အတန်းထဲမှာစာတော်အောင်အတန်းထဲမှာပထမရအောင်တွင်တင်တာတပိုင်းမှာသူများကိုဘူလီလုပ်ပြီးတော့သူများကိုကလိန်ကချစ်ကြပြီးသူများကိုအနိုင်အထက်ပြုတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတပိုင်းမှာ အဲ့တော့ကိုချင်းစာတရားရှိတဲ့လူဟာဘယ်တော့မှသူများကိုအနိုင်မကျင့်ပါဘူးအနိုင်ကျင့်တာနဲ့ကိုချင်းစာတရားနေရာတခြားစီပါဟိုစန့်ကျင်ဘက်ပါဒါကြောင့်မလို့ကိုချင်းစာတရားရှိတဲ့သူသည်သူများကိုအနိုင်မကျင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်အနိုင်ကျင့်တာနဲ့မပတ်သက်ဘူးပေါ့နော်အနိုင်မကျင့်ဘူးကိုဟာကိုစူးစမ်းမယ်ကိုတော်ဖို့ကိုတက်ဖို့ကတခြားဟိုတခုပေါ့နော်စူးစမ်းရမှာပေါ့ဒါစူးစမ်းမှုကိုတော်ရမယ်ကိုတက်ရမယ်ဆိုတာစူးစမ်းမှုတခုပါ तू တော်ဖို့သူတတ်ဖို့သည်သူများကိုကလင်ကကြစ်ကြပြီးတော့သူများအနက်အထက်ပြုတ်ပြီးတော့ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးမမွေးရပါဘူးအဲ့ဒါဟိုလူညံ့ပေါ့နော်မတော်တဲ့လူပေါ့မကောင်းတဲ့လူဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ဟာကိုစူးစမ်းမယ်သူများကိုလည်းဘူလီမလုပ်ဖဲနဲ့စူးစမ်းသွားမယ်ဆိုရင်တော့လူကောင်းလည်းဖြစ်မယ်လူတော်လည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လူသူများပေါ်မှာစာနာထောက်ထားမှုရှိတယ်သူများကိုနားလေတဲ့ကလေးတယောက်ဟာသူလဲတော်လဲတော်တယ်သူကသူလဲစူးစမ်းနေတယ် ဒီလိုမျိုးစိတ်လည်းမရှိဘူးဆိုရင်တော့ तू ကလူတော်ရောလူကောင်းရောဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့လူတော်လူကောင်းဖြစ်တယ်ဟေ့ဆိုရင် community ထဲမှာကိုယ့် community ထဲမှာဒီ community ကတိုးတက်လာဖို့ပဲရှိတယ်အားလုံးကတော်တယ်တော်ကြမယ်လူတော်လူကောင်းဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒါဟာအင်မတန်မှပြည့်စုံတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လေးတစ်ခုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတချိန်ကျေးဇူးပါတချိန်နောက်ထပ်မိကောတစ်ခုလည်းကျွန်တော်မေးခွင့်ပြပါတချိန်ခင်ဗျ ကလေးလေးတယောက်ကလေးတယောက်ကတကူကောင်းဆန်တဲ့စိတ်အရမ်းများတာပေါ့ဥပမာအားဖြင့်ဟိုကျွန်တော်တို့ကြုံဘူးတဲ့အဲကလေးလေးဆိုရင်တူတီတော်သားလေးလေးဖြစ်မင်းအဲ့တော့ခါကြတော့ तू ကအရန်ကို view ဆိုင်ခံရတယ်အချစ်ခံရတဲ့ခါကြတော့ तू ပတ်ဝန်းကျင်မှာ तू ဟာ အလိုလိုနေရင်းတွေကိုသူဒီဟို user ခံနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာအကျန်းအဖြစ်တော့တကူကောင်းစံတဲ့စစ်လေးနည်းနည်းလေးများလာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့မြင်ရတာပေါ့ဖြေခင်ဗျအဲ့ဒီခါကျတော့ကလေးတယောက်မှာရောအဲ့ဒီမျိုးတကူကောင်းစံတဲ့ selfish စိတ်အရန်များလာမယ်ဟိဆိုရင်ကိုချင်းစာတရားထတတ်တဲ့စိတ်လေးနည်းသွားနိုင်ပါလားခင်ဗျတကယ်လို့မြအဲ့လိုဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်ဖိဖိမိမိတွေကကိုယ်ကလေးကိုတကူကောင်းဆန်တဲ့စိတ်ကြီးအရင်မများအောင် တနည်းအားဖြင့်ကိုချင်းစာတက်လာအောင်ရောဘလိုလေးတွေဥပမာလေးတွေပေးပြီးတော့တင် जा ပြလို့ရပါတယ်ချိန်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါကျောင်းညီမလည်းတင်ပါတယ်အိမ်ညီမလည်းတင်ပါတယ်ရှင်ကလေးကမတူးကြီးသောသားပဲဖြစ်ဖြစ်မိဘတွေကအရန်ချစ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့တကောကောင်းဆန်နေဆိုတာသူ့လိုချင်တယ်သူ့ပဲရရမယ်သူ့ပဲသူ့ကိုပဲပေးဆိုရဟာမျိုးအဲ့ဒီခါကျတော့ဘာစကျမတို့တင်လဲဆို sharing ပေါ့နော် တတစပြီးတော့ဟိုဝယ်ပစ္စည်းတစ်ခုပေးတဲ့ကဥမာတန်ငယ်ချင်းကလာကစားမယ်အင်ဂျင်နာချင်းကလေးကလာကစားမယ်ကြောင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဆရာဆရာမတွေကလည်းဒီတိုင်းပဲဒါဟုတ်ဘာလို့လဲဆိုသူတယောက်တည်းမကစားရပါဘူးသူကလဲပြီးကစားမှာဟိုကလေးဒီလဲပဲ selfish မဖြစ်အောင်ကိုလဲ selfish မဖြစ်အောင်ဒီကိုကလေးလဲ selfish မဖြစ်အောင် sharing လုပ်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဟိုဝေငှပြီးတော့ပြီးတတ်တဲ့အချက်เนาะ အဲ့စိတ်ကလေးအဲ့အပြုတ်အမူလေးတွေကိုကျမတို့ကစပြီးတော့တင်သွားပါတယ်ကလေးတယောက်ကိုဟိုစအတူတူကစားတဲ့ကိုနဲ့ကတက်တူရွယ်ယူကလေးလေးတွေကစားကြပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာကစားတဲ့ကိုနဲ့ကဒါဒီမုံလေးလုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့မုံလေးလုပ်တယ်ဟာလာကြော်ကြော်တို့အိမ်သွားပို့အောင်ကြော်ကြော်ကြော်ကြော်သားသားလုပ်တဲ့မုံလေးကိုကြည့်ပါအောင်အာဖြိုးဖြိုးလေးကိုပေးလိုက်ပါအောင်အဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အပြန်အလှန်အဲ့ဒါလေးတွေကစကျမတို့တင်တယ်ဘာလဲဆိုတော့ sharing ပေါ့မကဟို ခဲပြက်ကလေးဖြက်နေတယ်ဆိုရင်တယောက်ကခဲပြက်မပေါ့တသတသမှခဲပြက်ပါတယ်ဟလာတငယ်ချင်းကိုခဏငှားလိုက်ပါပြီးရင်ပြန်ပေးမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးတင်သွားပေးပါတယ်ဆိုမေမေဖေဖေတို့ဒီလဲဒီတိုင်းမှာပဲ sharing ပေါ့နော်ဟိုဝေငှပြီးတော့ကိုပဲပိုင်ရမယ်ကိုပဲတသပစ္စည်းပေါ့နော်တသပစ္စည်းတသဘယ်သူမှမပေးရဘူးလို့မတင်ရပါဘူးဝေငှပြီးတော့သုံးတတ်အောင်တင်ရပါမယ်တချို့မေမေဖေဖေတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဟိုတွေ့လဲတွေ့ဘူးကြမှာပါခမ်းမလာနဲ့နော် နော်သူများလှုပ်လို့ရှိရယ်နော်ယောက်ျားလေးမင်းပြန်စော်ခဲ့အဲအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေပြောတတ်ပါတယ်တင်တတ်ပါတယ်နော်တင်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒါအမတန်မှားပါတယ်နော်ဟိုကိုကပြန်လှုပ်ခဲ့မင်းခံလာလို့ကတော့မင်းကိုရိုက်မယ်မင်းစော်ခဲ့လို့ကတော့ငါကျောင်းအုပ်ကြီးကိုငါလိုက်ပြီးတော့ရှင်းမယ်ဆိုရက်မိမိဖေဖေတွေလည်းအများကြီးပါပဲဒါလွဲမှားတဲ့တကိုယ်ကောင်းစံမှုကိုတင်ပေးတဲ့ တင်တင်ယူမှုတွေဖြစ်ပါတယ်ကိုချင်းစာတရားနဲ့လုံးဝစန့်ကျင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ချေကြီးကျေးဇူးပါတယ်ချေကြီးအဲနောက်တစ်ခုမိချင်တဲ့မိကောတစ်ခုကတော့ချေကြီးဟိုပေါ့အကျန်းဖြစ်ပေါ်ဘယ်လိုကောင်းတဲ့အပြုမူတွေမကောင်းတဲ့အပြုမူတွေဟာဆိုရင်ကိုရှင်တန်ကျင်လည်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ရန်မှုမှုကလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုထိ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အကြံအဖြစ်နားလည်ထားပါတယ်ရှင်ခင်ဗျအဲ့တော့တသားမီမီလေးတွေအတွက်ကိုချင်းစာတရားထားတက်တဲ့ environment တစ်ခုဖြစ်သွားအောင်ဓမ္မမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တသားမီမီလေးတွေကိုကိုချင်းစာတရားထားတက်လာတဲ့ clay လေးဖြစ်အောင်ဒီပတ်ဝေါ်ကျင်ကရောဘလိုမျိုးပေါ့ဒီပတ်ဝေါ်ကျင်ဆိုတာအနီးအနီးဆုံးကတော့ဖေဖေမေမေပေါ့ဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့ ခြားဘက်မှာရှိတဲ့အဖိုးအဖွားလေးဆရာမလေးတငယ်ချင်းလေးမိတ်ဆွေဆွေမျိုးတွေဟာရောကလေးတယောက်ကိုကိုချင်းစာတရားပို့ပြီးတော့ထားတက်လာအောင်ဘလိုမျိုးရန်မိုးရှိပါလဲဘလိုမျိုးပြုစုပြုထောင်ပြီးလို့ရပါလဲချေခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ကလေးတယောက်ဟာစောစောဆရာပြောသလိုပဲမွေးလာပြီဟဲ့ဆိုရင် तू ဘယ်ကိုဆက်ရောက်လဲဆိုတော့ तू family မိသားစုတွေကို तू ကဆက်ရောက်ပါတယ်ဆိုတော့မိသားစုရဲ့နေအိမ်ဘဝမှာသူ့ရဲ့နေအိမ်ဘဝမှာ တန်ဖိုးထားမှုတွေရှိပါတယ် value တွေယုံကြည်မှုတွေရှိပါတယ်နောက် traditional ပေါ့နော်ဓလေ့ထုံးတမ်းတွေရှိပါတယ်သူတို့ရဲ့ culture ပေါ့သူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေရှိပါတယ်ဒါတွေကိုဘယ်သူကသင်ပေးသွားလဲဆိုတော့နေအိမ်မှာရှိတဲ့မိမိဖေဖေတို့ဦးကြီးဦးလေးတို့နော်ဒေါ်ကြီးဒေါ်လေးတို့ဒါတွေကနေအိမ်မှာရှိတဲ့လူတွေကကလေးကိုသင်ပေးသွားပါတယ်တနည်းအားဖြင့်တော့ socialization ဆက်ဆံရေးပုံသွင်းခြင်းလို့ကျမတို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ ကလေးကိုသင်ပေးသွားတယ်ဆိုတော့ကိုကဘာကိုတန်ဖိုးထားတယ်သူများကိုကိုချင်းစာတတ်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကျမတို့မိသားစုတွေကတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကလေးကိုမိမေဖေဖေတို့နော်ဦးကြီးဦးလေးဒေါ်ကြီးဒေါ်လေးတို့အားလုံးရဲ့သူတို့ရဲ့ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုသူတို့ရဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံမှုသူတို့အချင်းချင်းနော်ဆက်သွယ်မှုတွေမှာကိုချင်းစာမှုလေးတွေကပါနေတာပါနေတဲ့အခါမှာကလေးကကိုချင်းစာတရားကိုဒီမိသားစုကနေသူကစတင်ရတယ်စတင်ပြီးရင် तू ကဘယ်ကိုရောက်သွားမလဲဆိုရင် तू ကြောင်းမူယိုကြောင်းလေးရောက်မယ်ဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့အိမ်နီးနာချင်းပေါ့နော်သူ့ရဲ့အိမ်နီးနာချင်းပတ်ဝန်းကျင်ကိုသူရမယ်ဆိုတော့သူ့ယဉ်ကျေးသူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကရောဘလို့တန်ဖိုးထားလဲကိုချင်းစာတရားကိုတန်ဖိုးထားသလားနော်သူတို့ကျောင်းကရောကိုချင်းစာတရားကိုတန်ဖိုးထားလားတံပိုးထားတယ်ဒါတွေကိုသင်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကလေးကြီးကိုချင်းစာတတ်တဲ့ကလေးတယောက် ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ကိုချင်းစာတရားကိုနားလည်ပြီးတော့ကိုချင်းစာတတ်တဲ့ကလေးတရားဒါကိုသူ့ကိုအလိုလိုသင်နေတာပေါ့နော်ဆိုကျမတို့ရဲ့ community ကြီးပေါ့ကျမတို့ရဲ့ community ကျမတို့ရဲ့ society ကြီးပေါ့လူအဖွဲ့အစည်းရောကျမတို့ကကိုချင်းစာတရားကိုတန်ဖိုးထားသလား တံမိုးထားရင်ကျမတို့လူအပေါင်းအဖွဲ့အစည်းထဲမှာရှိတဲ့လူတွေဟာလေကိုချင်းစာတရားကိုကျမတို့တန်ဖိုးထားမယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုချင်းမစာတဲ့လူကိုကဲရမယ်ကိုချင်းစာတတ်တဲ့လူကိုကျမတို့ချီးမွမ်းမယ်အဲ့ဒါလိုလိုလေးဖြစ်နိုင်မယ်နောက်ခုဘာသာတရားပေါ့နော်ဘာသာတရားတွေရှိတယ်ဘာသာတရားမှာရောကိုချင်းစာတာကိုတန်ဖိုးထားလားဘာသာတရားရောဘယ်လိုတွင်တင်လဲဒါတွေအားလုံးကဒီကလေးတယောက်ကြည်လင်းလာဖို့အတွက် လွှမ်းမိုးနေတဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကိုချင်းစာတရားသည်သူတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးသူမိဘရေမကဘူး။ဒါပေမဲ့အဓိကတော့မိဘမိဘတင်သွားမှာဘူး။နော်မိဘနေနေအိမ်ဘဝစာမယ်။နော်အားလုံးက community တစ်ခုလုံး society တစ်ခုလုံးနော် culture ယဉ်ကျေးမှုကြီးတစ်ခုလုံးကနေပြီးတော့ကလေးကိုလွှမ်းမိုးပါလိမ့်မယ်ရှင်။ ဟုတ်ကဲ့ချေကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချေကြီးခင်ဗျဟိုချေကြီးပြပြတဲ့အထဲမှာဆိုပြီးကိုချင်းစာပြနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောထားတာတွေအများကြီးဖြစ်လာပါပြီကလေးတွေကိုသင်ကြားပေးလို့ရတယ် team work တွေ team work ကောင်းအောင်လုပ်လို့ရတယ် different perspective ကနေပြီးတော့ကိုချင်းစာတရားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကလေးတယောက်ကိုသင်ကြားပေးလို့ရတယ် listening ကောင်းတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာအောင်လည်းဖေဖေမေမေတို့ကသင်ကြားပေးလို့ရတယ် EQ ကောင်းအောင်လည်းသင်ကြားပေးခြင်းအဖြစ်လည်းကိုချင်းစာတရားလေးကိုပြုစုပြောထောင်ပေးလို့ရတယ် အဲ့ဒီအချိန်မှာချိန်ခင်ဗျာကျွန်တော်သိချင်တဲ့မိကောတစ်ခုကတော့ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်တို့ဖေဖေမေမေတွေကကလေးတွေကိုကိုချင်းစာတက်လာအောင်တင် जा ပေးလိုက်တဲ့အခါကြတော့ကလေးတွေကကိုချင်းစာတက်လာတဲ့အခါကြရင်ကလေးတယောက်အနေနဲ့ရောဘလိုမျိုး benefits ရနိုင်တယ်လဲဖေဖေမေမေတွေကရောဘလိုမျိုးအကျိုးကျေးဇူးရနိုင်တယ်လဲ သူနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝန်းကရောဘလိုမျိုးအကျိုးကျေးဇူးတွေရနိုင်လဲဆိုတဲ့ဒီကိုချင်းစာတရားကိုထိန်းသင်ကြားပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရရှိလာနိုင်တဲ့ benefits လေးတွေကိုဒီချက်ကြီးကျွန်တော်တို့ကိုအကျဉ်းအဖြစ်ဝေမျှပေးဖို့ပြောဆိုပြစီခင်ဗျအချိန်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆိုတော့အဲဒီကိုချင်းစာစိတ်ပေါ့နော် empathy ပေါ့ empathy ဟာဒီတကယ်ဘာကိုပြလဲဆိုတော့တကယ်ကိုစာနာထောက်ထားတယ် မေတ္တာတရားတကယ်ကိုသူ့ကိုကိုချင်းစာတယ်ပေါ့နော်သူ့ကိုနားလေတယ်သူ့ကိုချစ်ချင်းမေတ္တာတွေနဲ့သူ့ကိုအကောင်းဆုံးပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးတယ်ဆိုတာတော့သူ့နေရာကနေကျမတို့ကနားလေပြီးတော့သူ့ရှူတောင်းကနေကျမတို့နားလေပြီးတော့ခံစားနားလေပြီးတာ ਉਹ ဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ empathy ဟာ empathy ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုဟိုဟို beneficial စီပေါ့နော်ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရလဲဆိုတော့အများကြီးပဲအများကြီးရတယ်ကိုချင်းစာတတ်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ သူများကိုဘူလီမလုပ်ဘူးသူများကိုအနိုင်မကျင့်ဘူးသူများကိုအနိုင်မကျင့်ဘူးဆိုရင်ကိုကသူများကိုအနိုင်မကျင့်ဘူးကို society ထဲမှာအားလုံးကမိဘတိုင်းကမိဘတွေအတော်များများကျမရဲ့စိတ်ကူးဒီပုံဖော်ထားတဲ့အထက်မှာဆိုမိဘတိုင်းကကလေးတိုင်းကိုကိုချင်းစာတတ်အောင်တင်ထားပြီဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကြီးတစ်ခုလုံးမှာကလေးတွေကကိုချင်းစာတတ်နေပြီကိုချင်းစာတတ်ပြီဟဲ့ဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့အနိုင်မကျင့်ဘူးအနိုင်ကျင့်နေဆိုတာကျမတို့ concept ကြီးတောင်ပျောက်သွားနိုင်တယ်နော်အနိုင်မကျင့်တော့ဘူးကျမတို့ကအနိုင်ကျင့်နေဆိုတာမရှိတော့ဘူးနောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့သူများရဲ့ခံစားချက်ကိုကျမတို့သိရဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်သူများကိုလည်းကျမတို့ကသူဒါကြောင့်နော်ဝမ်းနေနေတာပဲဒါကြောင့်သူပျော်နေတာပဲဒါကြောင့်သူစိတ်ဆိုးတာပဲဒါကြောင့်သူဒေါသထွက်တာပဲဆိုတာကိုကျမတို့နားလည်ရင်ဘယ်လို manage လုပ်ရမလဲဘယ်လို ပျောက်ဘယ်လိုထိမ့်ချုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကျမတို့ကနားလေတယ်เนาะသူ့ကိုလည်းတင်ပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကိုကိုကိုနားလေတယ်ကိုတကယ်လို့ကိုစိတ်လုံရှားမှုတစ်ခုခုဖြစ်တယ်ကိုခံစားမှုတစ်ခုခုဖြစ်တယ်ဆိုရင်ငါဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တာလဲဆိုတာကိုကကိုနားလေတယ်ဒါဆိုရင်ဒါကိုဘယ်လိုထိမ့်ချုပ်နိုင်မလဲဆိုတာနားလေတယ်ဒါဆို emotion ကိုကျမတို့က control လုပ်နိုင်တယ်ကျမတို့ကထိန်းချုပ်နိုင်တယ်တနည်းအားဖြင့်เนาะဟိုဒီ emotion ကိုဟို cope လုပ်နိုင်တယ် ဆို emotion ကိုကုတ်လို့မြန်ဒေါသဖြစ်နေတဲ့လူတယောက်ဟာအရန်ဒေါသဖြစ်နေလို့ဟာကိုယ့်အကိုကုတ်လုပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲသူဒေါသဖြစ်တာကိုထိမ့်ချုပ်နိုင်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်ဟိဆိုတဲ့ကိုနိုင်ကမျက်နှာတွေနီလာမယ် emoji physiological changes လို့ခေါ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပြောင်းလဲမှုတွေပေါ့နော်ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုနှလုံးတွေခုန်မယ်ရင်းတွေတုံမယ်နော်ချွေးတွေပြန်မယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တာတွေဟာကျမတို့ကထိမ့်ချုပ်လို့ရသွားမယ်ဒါဆိုရင် သူ့ရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုယောဂမဖြစ်ဘူးပေါ့ကွယ်ဟလားခဏခဏဒေါသဖြစ်တယ်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုမထိန်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့လူတယောက်ဟာရုပ်ယောဂတွေပါရနိုင်တယ်လေဆိုတော့ तू က तू က तू ထိန်သိမ်းနိုင်သွားပြီထိန်ချုပ်နိုင်သွားပြီနော်ငါဘာကြောင့်ဒီလိုခံစားနေရတာလဲကိုယ့်ကိုကုပ်လုပ်နိုင်တယ်တနည်းအားဖြင့်တော့ stress ပေါ့စိတ်ဖိစီးမှုကိုကုပ်လုပ်လို့ရတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်သွားတယ် နော်စိတ်ဖိစီးမှုကို cope လုပ်တာ coping with stress ပေါ့နော် stress ကို cope လုပ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီခါမှာကိုကစိတ်လုံရှားမှုတွေမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂါတွေကိုလည်း physical health ကိုလည်းကျမတို့ကထိန်းချုပ်ပြီးသားဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုက psychological health ပေါ့စိတ်ညစ်တာစိတ်ပူတာဆိုရင်ပူပန်မှုတွေများတာအဲ့ဒါတွေလည်းကျမတို့ထိန်းချုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင်သူဒီစိတ်ရောရုပ်ရောကျန်းမာရေးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာတယ်ဘယ်လောက်ထိဟိုဒီ စာနာထောက်ထားမှုเนาะကိုချင်းစာတရားလေးဟာဘလောက်ထိတာသွားသလဲဆိုတာဒီတစ်ချက်တည်းနဲ့တင်တော်တော်လေးကိုသိနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့သူများတွေစီက pressure တွေတကယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေစီကကိုယ့်စီကို pressure တွေလာတယ်ဆိုပါတော့အဲ့ဒါကိုလည်းကိုကကုတ်လုပ်နိုင်တယ်။အော်ဒီချိန်မှာဒီလိုလုပ်မယ်ဟိုချိန်မှာဟိုလိုလုပ်မယ်ဒါဆိုသူတို့နဲ့ကိုကဆွေးနွေးလို့ရတယ်ညှိနှိုင်းလို့ရတယ်ကိုတကယ်ချင်း PS group ကိုအချင်းချင်းနေနဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာဖြေရှင်းတတ်တယ် နော်ပြဿနာကိုကိုကဖြေရှင်းနိုင်တယ် problem solving skills တွေတက်တယ်ဆိုတော့ပြဿနာဖြေရှင်းတယ်ဆိုတာဘဝမှာအမတန်မှလိုအပ်တဲ့လူတယောက်အတွက်လိုအပ်တဲ့ skills တစ်ခုပဲလေတိတ်ကိုနော်အရေးကြီးတဲ့ skills တစ်ခုဒါကိုလည်းသူရတယ်နောက်တစ်ခုက conflict တွေဘဝမှာ conflict တွေအများကြီးပဲပဋိပက္ခတွေထဲမှာကျမတို့ကနေနေရတာနော်ပဋိပက္ခတွေထဲမှာနေရတာဆိုတော့အဲ့ဒီပဋိပက္ခတွေနဲ့လည်းလိုက်ပါပြီးအတူတူရှင်တွဲပြီးကျမတို့နေလို့ရတယ်ဒါ ဟို empathy တခုလည်းရှိတာနဲ့တင်နောက်တစ်ခုကတော့သူများကိုလိုချင်တာတခုကိုအနိုင်မကျင့်မဲနဲ့ရအောင်ကိုယူနိုင်တယ်သူများကို bully မလုပ်ဘဲနဲ့သူများကိုအနိုင်မကျင့်မဲဒီအချို့အမြတ်တွေအများကြီးရနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တစ်ချိန်ခင်ဗျကျေးဇူးလည်းအထူးတင်ပါတယ်တစ်ချိန်ပြပြလိုက်တဲ့ benefits ကလည်းတော်တော်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့အတွက်အကျိုးလေးရှိပါလေအဲ့တော့ ဖဖေမေမေတွေကကိုချင်းစာတရားကိုကိုယ့်ရဲ့ကလေးတွေကိုထပ်တက်လာအောင်လဲသင်ကြားပေးဖို့လဲအထူးအရေးပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လေ့လာမှတာရပါတယ်ရှင်ခင်ဗျ။အဲတကူထပ်ပြီးတော့မေးချင်တာကတစ်ချိန်ပြောနေတဲ့ live free ထဲမှာအမြဲတမ်းစကလုံးတစ်လုံးပါတယ်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်လဲအမြဲတမ်းဒီစကလုံးကိုအရင်လဲသဘောကျတယ်။ ဟိုလက်တွေ့မှာလည်းအရန်ကိုအကျိုးရှိမယ်လို့လည်းကျွန်တော်ကလည်းသိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဟို Facebook Live ကိုကြည့်နေတဲ့ဖေဖေမေမေတွေကလည်းဒီစကလုံးလေးတစ်လုံးကိုတော့သိချင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ချိန်ပြောနေတဲ့စကလုံးထက်မှာအများနဲ့ပါပါတယ် psychological safety ပေါ့အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချိန်ကျွန်တော်တို့ဒီပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အာဒီ empathy ကိုသင်ပေးသွားမယ်ပေါ့နော် teaching empathy နော် empathy ကိုကျမတို့သင်ပေးမယ်ကလေးတွေ ကိုချင်းစာတတ်အောင်သင်ပေးမယ်ဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ဒီကလေးတွေရဲ့ဟိုကိုကိုကိုကိုပေါ့နော်ကိုဟာကိုဟို self regulation ပေါ့နော်ကိုဟာကိုကိုစိတ်တက်ကလေးကိုမြင့်ပြီးတော့အဲ့ skill တွေ strong ဖြစ်လာအဲ့ skill တွေအဲ့ဒီကျွမ်းကျင်မှုလေးဟိုဖွံ့ဖြိုးလာအောင်နော်အင်အားကောင်းကောင်းနဲ့ဖွံ့ဖြိုးလာအောင်ကလေးတွေကိုမိဘတွေက support လုပ်ရမယ်မိဘတွေအဓိကတော့မိဘပဲ ဒါကျမကအခုပြောတဲ့ target ကလည်းမေမေဖေဖေတို့ကိုပဲ target ထားပြီးပြောတာဆိုတော့ကလေးတရားဟာ empathy ဖြစ်ဖို့အတွက်เนาะစိတ်ကိုချင်းစာတရားစိတ်ရှိဖို့အတွက်မေမေဖေဖေတို့ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးနံပါတ်1တစ်ချက်ဘာလဲဆိုတော့ positive parenting ဒါကျမဟိုးအရင်တုန်းကပါပါသွားတယ်ခုနဆရာပြောတဲ့ဟာလည်းဒါပဲ feel secure ပေါ့เนาะဟိုဒီခံစားမှုမှာလုံခြုံနေရမယ်ဒါပါလဲဆိုအချစ်ပဲ နော်ကလေးကကလေးကိုချစ်ဖို့ပါနော်ချစ်ချင်းမြတ်တာထားပါကလေးကိုချစ်ပါကလေးကိုအချိန်ပေးပါဆိုတဲ့နေရာမှာပထမဦးဆုံးကတော့ practice လုပ်သွားမယ်လေ့ကျင့်သွားမယ်ဘာနဲ့လေ့ကျင့်သွားမလဲအာ positive parenting ပေါ့အပြုသဘောဟိုပြုစုဆောင်ရှောက်မှုပေါ့မိဘတွေရဲ့ပြုစုဆောင်ရှောက်မှုဒီအပြုသဘောဖြစ်ရမယ် ဆိုတော့အဲ့ခါမှာမိဘတွေကအပြုသဘောဘယ်လိုစောင့်ရှောက်မလဲကလေးလိုချင်တာပါလေဒါဟိုးအရင်တုန်းကကျွန်မပြောဘူးကလေးဒီမေမေဖေဖေတို့ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာမေမေဖေဖေတို့ရဲ့ဂရုစိုက်မှုမေမေဖေဖေတို့ရဲ့အာယုံစိုက်မှုသူလိုချင်တယ်လိုချင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလိုသာပေးခဲ့ရင်ကလေးက feel secure ဖြစ်နေမယ်လုံခြုံနေမယ်သူကလုံခြုံနေမယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖြစ်လုံခြုံနေမယ်လုံခြုံနေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ကျမတို့ကကလေးတွေကိုဟို positive parenting နဲ့သွားမယ် ဆိုတော့စောစောက positive parenting မှာရှေ့မှာလည်းပါသွားပါပြီဥမာကလေးကိုအာယုံဆိုင်မယ်ကလေးအတွက်အချိန်ပေးမယ်နော်ကလေးပြောတာကိုနားထောင်မယ်နော်ကလေးကိုဂယုဆိုင်မယ်စသည်ဖြင့်နော်ကလေးကိုနဲ့အတူတူပေါ့နော်ကစားမယ်ကလေးလိုချင်တာလေးတွေကိုဘာလေးတွေလိုအပ်နေတယ်လဲဆိုတာကျမတို့စောင့်ရှောက်သွားမယ်ဆိုရင်ဒါဟာ positive parenting တွေပါပဲချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့အနှွေးထွေးမှုအဲ့တော့ဟိုအရင်တုန်းကကျွန်မပြောဘူးပါတယ်အချက်၃ချက်ဆိုပြီးကျွန်မအမြဲတမ်းပြောဘူးတယ်ဒါဟို မေမေဖေဖေတို့ဒီတာကလေးတွေကိုကောင်းတဲ့အပြုအမူတစ်ခုခုလုပ်တိုင်းလုပ်တိုင်းအချက်၃ချက်နဲ့ဆောင်ရွက်ပေးပါလို့ကျွန်မပြောဘူးတယ်ဆိုတော့ကောင်းတဲ့အပြုအမူကဒီ empathy เนาะဟိုကိုချင်းစာတရားစိတ်ဖွံ့ဖြိုးလာအောင်ကျွန်မတို့ကပြုစုပြောထောင်တော့မယ်ဆိုကလေးဒီကိုချင်းစာဓာတ်တဲ့အပြုအမူတစ်ခုခုလုပ်တိုင်းလုပ်တိုင်းเนาะနံပါတ်1အတိအမှတ်ပြုပေးပါလို့ကျွန်မပြောဘူးတယ်ဆိုတော့ဥမာဆိုပါတော့ကလေးက တငယ်ချင်းတယောက်ကချော်လဲသွားတယ်ဟာတငယ်ချင်းချော်လဲသွားလားထတငယ်ချင်းဆိုပြီးတော့ဟာကြော်ကြော်ရေးထဆိုပြီးတော့လက်ကလေးကိုဆွဲထူလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါဒီသူဒီကိုရင်းစာစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်တဲ့အပြုအမူတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟဲ့တသားကအဲ့မှာအတိအမှတ်ပြုလိုက်မယ်ဟဲ့တသားကကြည်စမ်းကြော်လေးချော်လဲသွားတာကိုတသားကထူပေးတယ်ဒါသူ့အတိအမှတ်ပြုလိုက်ပြီသူ့ရဲ့ empathy နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပြုအမူကိုကျမတို့အတိအမှတ်ပြုပြီးတော့မှကျမတို့ဒီနံပါတ်1အချက်ပထမဦးဆုံးကအတိအမှတ်ပြုပေးပါ နောက်တစ်ချက်ကတော့ချီးမွမ်းပါလို့ကျမတို့ကပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့ဟဲ့တတလိမ်မာလိုက်တာတတကြည်စံတော်လိုက်တာတကြော့ကြံထူပေးတယ်တတလိမ်မာလိုက်တာကျမတို့ကချီးမွမ်းတယ်အဲ့ဒီအလုပ်ကကောင်းတဲ့လို့ good job အမလေးတတတော်လိုက်တာသူ့ကိုချီးမွမ်းလိုက်မယ်တစ်ချက်နောက်တတိယတစ်ချက်စုပေးပါလို့ကျမပြောတယ်စုဆိုတဲ့နေရာမှာကျမဟိုအိုးရင်တော့လည်းပြောဘူးပါတယ်ဟလာအယုတ်ကြီးတွေဘာကြီးတွေပေးတာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့လိုချင်ဆုံးတွေအချစ်ပါနော်အဲ့တော့ ပခုံးလေးကိုဖက်လိုက်မယ်ပါးလေးကိုနမ်းလိုက်မယ်တော်လိုက်တဲ့သားလေးရယ်မိမိသားလေးကိုမိမိချစ်လိုက်တာအဲ့လိုလေးပြောလိုက်မယ်ဒါဆိုအချက်၃ခုနဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကလေးဒီနော် empathy နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူလုံးလိုက်တဲ့အပြုအမူဟာဒါ empathy ပဲဒီလိုလုပ်ပေးရမှာပါလားဆိုတာသူသိသွားပြီအော်သူများချော်လဲသွားတယ်သူထူပေးတယ်နော်နောက်ဒုတိယတစ်ချက်သူ့ကိုချိန်မွန်းလိုက်တယ်ဒါကောင်းတယ်လိမ္မာလိုက်တဲ့သားလေးရယ်ဆိုတော့ तू ကဒါကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲငါမမီးကလိမ္မာလေးသူပြောတယ်တတိယတစ်ချက် နော်သူ့ကိုချစ်လိုက်တာဆိုပြီးပါလိမ့်မယ်ဒါဟုတ်သူလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်တစ်ခါဒီလိုမျိုးအပြုအမူတွေကိုသူဇက်တိုက်လုပ်ပါလိမ့်မယ်လုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဟာဒီသူ့အတွက် habit အကျင့်ပါသွားပါလိမ့်မယ်အကျင့်ပါရင်သူများကိုကူညီတတ်တဲ့အကျင့်သူများပေါ်မှာကိုချင်းစားတဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးဟာပေါ်ထွက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးကသူ့အတွက် habit ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါနံပါတ်1တစ်ချက်ပါနောက်နံပါတ်2အချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုဘာလုပ်ပြီးလို့ရလဲဆိုတော့ဒီကလေးတွေကိုနော် ဟို negative emotion တွေရှိတတ်တယ် negative emotion ဆိုတာကဟိုအဖြစ်သဘောစိတ်ခံစားမှုတွေပေါ့စိတ်ညစ်တာတို့ဒေါသဖြစ်တာတို့เนาะအာစိတ်ဆိုးတာတို့ကြောက်တာတို့ဒါတွေက negative emotion တွေအဲ့ဒီ negative emotion တွေကိုကျမတို့ကအဖြစ်သဘောစိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်လူတိုင်းဖြစ်ပါတယ်ကလေးတိုင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကို ကျမတို့ကဘယ်လိုပြောင်းလဲပေးရမလဲဆိုတော့အပြုသဘောเนาะ ဟို constructively ဆိုတာအကောင်းမြင်တဲ့အနေနဲ့ကျမတို့ကကုတ်လုပ်ပါမယ်ကုတ်လုပ်တက်အောင်တင်မယ်ဥပမာဆိုပါတော့ကလေးတယောက်ကသူ့လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းကိုသူများကိုပေးလိုက်ရလို့သူအရန်ဝမ်းနေသွားတယ်အရန်ဝမ်းနေသွားတဲ့အခါမှာသူဝမ်းနေတယ်ဆိုတော့ negative emotion ဖြစ်တယ်သူဒီလိုချင်တဲ့ဟာကိုသူ့ညီလေးကယူသွားလို့သူဝမ်းနေသွားတယ်အဲ့ဒီအခါမှာဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ကျမတို့က cope constructively တကယ်ကိုသူ့ကိုဟိုအပြုတ်သဘော အကောင်းမြင်တဲ့နေရာမှာအစားထိုးပြီးတော့ကျမတို့ကအဲ့ဒါကိုဟိုထိမ့်ချုပ်ပေးရမယ်တသားတသားခဏပေးလိုက်တာလေတသားဒီဥစ္စာပေးလိုက်တော့ညီလေးကဝမ်းတာသွားတယ်လေညီလေးပျော်ပါစေညီလေးပျော်သွားတော့တသားလေးပျော်တာပေါ့ညီလေးလည်းတသားလိုပဲသူဒါလေးလိုချင်တာပဲအဲ့တော့ तू ကသူ့ရဲ့စိတ်ဆိုးသွားတယ်သူနှမျောသွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာကို तू ကဘာနဲ့အစားထိုးရမလဲဆိုတော့ညီလေးပျော်သွားတာနဲ့ तू ကအစားထိုးမယ် နော်ကောင်းတဲ့အမြင်နဲ့ဆိုအဲ့ဒါလေးကိုကျမတို့ကတင်ပေးသွားမယ်ဘာလို့ရမလဲဆိုအဲ့ကလေးတယောက်ကိုဘယ်လိုအပြုတ်သဘောဘယ်လိုအကောင်းမြင်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့သူ့ရဲ့ negative emotion တွေသူဖြစ်နေတဲ့ negative emotion တွေကိုဘယ်လိုအစားပြောင်းလဲပေးရမလဲဘယ်လိုအစားထိုးရမလဲဆိုတော့သူ့ကိုအဲ့ဒါကိုသင်ပေးရမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ကလေးတွေဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ကိုချင်းစာတရားကိုချင်းစာတဲ့စိတ်တွေဟာဟိုဖွံ့ဖြိုးလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလုံးကလေးကစတာ ဘယ်အရွယ်လောက်ထေကစလဲဆိုတော့စောစောကျွန်မပြောခဲ့သလို၄နှစ်၅နှစ်ထေကစပါတယ်အဲ့ဒါကိုစကလုံးလေးတွေရှာပြီးကျွန်မတို့ကကလေးကိုတင်မယ်အခုလိုမျိုးပြောလိုက်တဲ့ဟာတွေဟာဘယ်အရွယ်အထိကျွန်မတို့ကတင်လို့ရလဲဆိုတော့အရွယ်အမျိုးမျိုးရပါတယ် teen age လည်းရတယ်နော်တောက်လျှောက်ကျွန်မတို့ကကိုချင်းစာတတ်တဲ့အပြုအမူတွေကိုတကယ်အဓိကတော့သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံပေါ့သူတို့တွေ့ကြုံအောင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ပေးမလဲဆိုတော့မိဘတွေကနေပြောပြမှာ သူတို့ကြုံတဲ့အကျွေးကြုံဝမိဘတွေကတခါ support လုပ်မှာအဲ့ဒီလိုနဲ့အိတ်အသက်အရွယ်အမျိုးမျိုးမှာကျမတို့ကသင်ကြပြီးသွားလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ချေကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချေကြီးခင်ဗျအဲခုချေကြီးဟိုပေါ့နော်ဒီ live အဲလုပ်နေတဲ့အချိန်တည်းမှာရောချေကြီးဒီ Facebook live ရှိပါမယ်ဆိုတဲ့ပြောထားတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့မိထားတဲ့မိခေါ်လေးတွေထဲကနေပြီးတော့ဒီနေ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့ကလေးတွေကိုချင်းစာတက်လာအောင်ဆိုတဲ့အဲ topic လေးနဲ့အဲ ဆက်နွယ်မှုရှိတဲ့မိခေါလေးတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်မိခွင့်ပြပါချေခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါမိခေါတစ်ခုကတော့အဲဟိုပေါ့အိမ်မှာကလေးနှစ်ယောက်ရှိတယ်သားလေးနှစ်ယောက်ရှိတယ်အဲအကြီးလေးနဲ့ငယ်လေးရှိတယ်အဲ့တော့ငယ်လေးကိုဖေဖေမေမေတွေကမုတ်လေးဝယ်ပေးတယ်ကစားစရာလေးဝယ်ပေးတဲ့အခါမှာအကြီးတယောက်ကအကြီးလေးကတော့တာကြီးလေးကတော့သူ့ကိုပေးထားတဲ့ဟာထဲကနေမယူဘဲနဲ့မကစားဘဲနဲ့ သားငယ်လေးကိုပေးထားတဲ့ကစားစရာလေးတွေစားစရာတွေကိုသားငယ်လေးစီတွေကပဲအမြဲတမ်းလှုပ်တယ်ယူတယ်ဆော့ကစားတယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမျိုးချိန်မျိုးမှာဖေဖေမေမေတွေကလည်း သူ့သားကြီးကိုသေချာလေးရှင်းပြတယ်နားလည်အောင်လဲဆုံးပါလေဒါပေမဲ့လည်းပဲဘလောက်ပဲပြောပြောသားအကြီးရဲ့အပြုအမူလေးကပြောင်းလဲမှုမရှိပါဘူးလို့သူတို့ကတွေ့ရပါတယ်ချိန်ခင်ဗျအဲ့သူတို့ကစိတ်ပူတာကသူတို့ပြောပြနေတဲ့သူတို့သားအကြီးကို ဆုံးမနေတဲ့နားလည်အောင် ရှင်းပြနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကမားများမားနေပြီလားဆိုပြီးတော့စိုးရိမ်စိတ်လေးလည်းဝင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီချိန်ကြီးကိုညိုခြေကြီးစီကနေအကြံဉာဏ်လေးတောက်ထားပါတယ်ချိန်ခင်ဗျ ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟောဖြစ်တဲ့ဖြစ်လိဖြစ်တာရှိပါတယ်တာကြီးတာငယ်ပေါ့နော်အကြီးအငယ်ပေါ့အငယ်လေးမွေးလာပြီဟေ့ဆိုရင်ရုပ်တရက်အငယ်လေးကိုဒါအရင်တော့ကလည်းပြောဘူးကအငယ်လေးကိုဂယူးဆိုင်ကြတယ်အင်ရလူတွေကဘာလို့လဲဆိုတော့အငယ်လေးမဟုတ်လို့အငယ်လေးဆိုတာအခုအစ်စ်ရောက်လာတဲ့ကလေးဆိုတော့သူ့ဂယူးမဆိုင်လို့လည်းမရဘူးလေသူကငယ်တာကိုနော်ဟိုနှုတ်ဘူးတိုက်တာအစမမင်းချူချူတိုက်တာအစသူ့အတွက်ဝေယဝိဆလေးတွေလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာအကြီးကသူအရင်တော့ကသူကဘူလေဘူကနေပြီးတော့သူက ငယ်လေးစီပေးလိုက်တော့ तू က jealousy ရမ်းများတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာများတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကလေးကိုတခုခုဝယ်ပေးတယ်ဆိုရင်ကလေးကိုပေးတာကိုကို तू ကလိုချင်တာသူ့မှာဒါရဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကလေးကိုဝယ်ပေးတယ်ဆိုကလေးစီကလူမဲ့ကလေးစီကယူချင်တယ်ဒါဟိုနှစ်ယောက်မွေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တယောက်ပြီးတယောက်မွေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုတော့အရင်တုန်းကဘိုးဖြစ်ခဲ့တဲ့သူက သူ့ရဲ့ဘဝပြုတ်သွားပြီးတော့ဟိုအငယ်စီရောက်သွားတာကိုသူကမခံကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုမျိုးစိတ်ခံစားမှုတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်မဟိုအရင်တုန်းကပြောမှုပါတယ်ဟိုကိုဝင်းဆောင်မမေတွေဖေဖေတွေဆိုလို့မမေတွေပေါ့နော်ကိုဝင်းဆောင်မမေတွေဆိုရင်ကျွန်မအထူးသဖြင့်ကျွန်မဘာပြောလဲဆိုတော့အခုနောက်မွေးလာလိမ့်မယ်နော်ကလေးလေးနောက်မွေးလာတဲ့ကလေးကိုလည်းဂယုဆိုင်ရမှာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကြီးလေးကိုပို့ပြီးတော့ နော်ဟိုအရေးပေးမှုတွေရော့မသွားပါစေနဲ့ဆိုပြီးကျွန်မအမြဲတမ်းသတိပေးတယ်သူကိုယ်တည်းကအကြီးလေးကိုယ်တည်းကအငယ်ကိုချစ်ပါအငယ်ကိုချစ်အောင်ဟာညီလေးကိုငငယ်လေးတွေကပေါ့နော်ငငယ်လေးကခြိခိုင်းတာမျိုးငငယ်လေးကညီလေးကကိုကိုကြီးကိုတိတ်ချစ်တာဆိုပြီးအဲ့ဒီလိုနေကပေးထားလို့ရှိရင်သူတို့ကတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ချစ်ကြလိမ့်မယ်မနာလိုတာမချစ်ဘူးအခုလိုမျိုးဖြစ်ပြီးဟေးဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ကဒါကိုချင်းစာတရားနဲ့ ကျမတို့ကရှင်းရတော့မှာ哦ရှင်းရတော့မှာဆိုအကြီးလေးကအငယ်စီကတော်တော်လူတယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီဘာလုပ်ပေးလို့ရမှာသူခံစားတတ်အောင်လုပ်မှာတတတတအယုတ်ပဲမှာလဲကဲဟုတ်ပြီတတကငငယ်ညီလေးစီကယူတယ်ညီလေးဟာကိုတတယူခြင်းတယ်ဒါဆိုရင်တတဟာကိုညီလေးကိုပေးလိုက်ဆိုသူဟာလည်းမပေးချင်ဘူးဆိုရင်တတညီလေးကိုမပေးခြင်းဖဖေယူတယ်မမေယူတယ်တတပဲလို့ခံစားရတယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကလေးရဲ့အသက်အရွယ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လေ ဟိုပြောတဲ့စကားလုံးလေးတွေဟာလိုအပ်ပါတယ်ဟိုနူးနူးညံ့ညံ့ပြောမယ်အော်ရာဟောက်ငေါက်တာရိုက်တာနှက်တာလုံးဝမရှိစေရပါဘူးတသားတသားဒီဟာလေးကိုငငယ်လေးညီလေးစီကတသားယူလိုက်တော့ကဲတသားစီကဖဖေကတသားစီကယူလိုက်မယ်အဲ့ဆိုတသားဘယ်လိုနေလဲတသားမပေးချင်ဘူးမလားညီလေးလည်းမပေးချင်ဘူးစတာတခါပြောရင်တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းပြောလာလို့ရှိရင် သူဒီဟလာရက်လ နှစ်ကြာလာလို့ရှင်သူအဲ့ဒီဟာလေးကရော့သွားပါလိမ့်မယ်နော်ဖြည်းဖြည်းချင်းပြောပါစကားတစ်ခုကိုပြောရင်ဖြည်းဖြည်းချင်းပြောပါ သူခံစားတတ်အောင်ပြောပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ empathy ကသူညီလေးခံစားသလိုတသားခံစားတတ်အောင်ကျမတို့ကတွင်တင်ပေးဖို့လိုပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ချိန်ခင်ဗျနောက်ထပ်မိဂေါတစ်ခုလည်းရှိပါသေးတယ်စိတ်ဝင်စားဖို့လည်းကောင်းပါတယ်ချိန်ခင်ဗျအဲ့ဒီမိဂေါကတော့သူ့သားလေးကတခြားကလေးနေကစားတဲ့အခါမှာ နိုင်ပြီးတော့ကစားလို့နိုင်သွားရင်အိမ်ပြန်လာတဲ့အခါမှာတော့ပြုံးပြုံးရွှေရွှင်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ပြန်လာပြီးတော့တကယ်လို့များအဲ့ဒီကလေးလေးနဲ့တူတူကစားတဲ့အခါမှာသူ့ကလေးလေးကရှုံးသွားလို့ပြန်လာခဲ့ရင်တော်တော်ကြီးကိုအိမ်မှာတောင်းကျမ်းပြီးတော့ပြောမြဆိုမရနဲ့အဲ့ဒီရှုံးသွားတာကြီးကိုပဲအခဲမကြေဖြစ်ပြီးတော့ကိုတော်တော်ကြီးကိုဒီကြမ်းထဲတဲ့အပြုတ်မှုလေးအပြောဆိုလေးနဲ့လည်း အဲဖြစ်နေတာကိုလည်းဖေဖေမေမေတယောက်ကမိထားပါလေခင်ဗျအဲ့တော့အဲ့ဒီမျိုးအပြင်မှာတခါတလေကြာရင်အဲ့ဒီမျိုးပဲအိမ်မရောက်ခင်ကတည်းကအဲ့ဒီမျိုးကစားလို့ရှုံးသွားရင်သူ့ရဲ့ကစားပေါ်ကစားဖေတွေကိုရံပြူတာတို့ပြုတ်မှုပြောဆိုတာတို့တခါတလေကြာရင်လက်ပါတာတွေထိတောင်မှဖြစ်ပါတယ်လို့ဖေဖေမေမေတယောက်ကမိခေါ်မိထားပါလေခင်ဗျအဲ့တော့ဆရာကြီးခင်ဗျာဒီလိုမျိုးကလေးတယောက်ကိုဒီလိုမျိုးပြုတ်မှုနေတဲ့ကလေးတယောက်ကိုရောကုချင်းစာတရား ထားတက်လာအောင်ဒီလိုမျိုးအခက်အခဲတွေကိုပြည်လေဖြည့်ရှင်းသွားဖို့ရောတချေကြီးအနေနဲ့ဒီဖေဖေမေမေတွေကိုအကြံဉာဏ်ကောင်းလေးပေးပါဦးချေကြီးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအဲဒါအဲ့ဒီကလေးကကြတော့ကိုချင်းစာတရားမရှိသေးလို့ပေါ့နော်ဟိုဟိုရှိတော့ရှိမယ်ဒါပေမဲ့ तू ဟိုသူ့စီမှာပိုင်ပိုင်တိုင်းတိုင်းမရှိသေးလို့ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့သူများအာနိုင်သွားတယ်ဆိုရင် तू อ่ะ तू อ่ะအရှုံးမပေးချင်တာလေသူများနေရာမှာခံစားပြီးတော့ तू မကြည့်တတ်ဘူး तू ပဲအမြဲတမ်းနိုင်ရမယ် ဆိုတော့သူများလဲနိုင်သွားရောဘာပြောရမလဲဆိုတော့တတတတနိုင်တော့ကတတအရန်ပျော်တယ်မလားကျန်းဟာကြော်ကြော်လေးနိုင်သွားပြီကြော်ကြော်လေးပျော်တာပေါ့တတတတနိုင်တော့ကကြော်ကြော်ရှုံးသွားတယ်ကြော်ကြော်ဝန်းနေတယ်အခုတတဝန်းနေတယ်လေသူ့ကိုနားလေအောင်ပြောပြသွားမယ်ကျမတို့နားလေအောင်ပြောပြပြီးဒါပေမဲ့ဟိုလောကဒဏ်တရားပေါ့နော်ကလေးတွေဟာအမြဲတမ်းသူတို့ဒီဟို အနိုင်ရနေတာအမြဲတမ်းလိုချင်တာတွေရနေတာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာသိရမယ်အခုတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့မိဘတွေကကလေးကဒါလိုချင်တယ်ဆိုချစ်ချင်းတာပေးလိုက်ဟိုကလိုချင်တယ်ဆိုဟိုကချစ်ချင်းပေးလိုက်ဘာလို့အလိုလိုက်ခံရတဲ့ကလေးတွေလေများတော့အဖြစ်ရဆိုတဲ့အခါကျတော့ကလေးကရှုံးတယ်ဆိုတာ तू ဘယ်လို့မှမခံစားနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ရှုံးဘူးရမယ်ရှုံးဘူးရမယ်နောက်ပိုင်းကျရင် तू လိုချင်တာတွေဟာ အမြဲတမ်းမရပါလားဆိုတာ तू သိလာရမယ်ဆိုတော့အသက်နဲ့အမျှပေါ့နော်အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ လိုချင်တာတွေကများလာမယ်မရတာတွေကများလာမယ်အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံလေးတွေပေါ့အဲ့ဒီလိုကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာမမေဖေဖေတို့ဒီကလေးကိုဂယူဆိုင်တယ်ကလေးအတွက်အချိန်ပေးတယ်ဆိုရင်သူမရဘူးကျန်းတသားတသားဒါလိုချင်တယ်တွေ့လားတသားမမေဝယ်ပေးတယ်လေဒီဥစ္စာဒါပေမဲ့အခုဆိုင်မှာကုန်သွားပြီတသားမရတော့ဘူးဒါမျိုးတွေလည်းသူကြုံရမယ်ဝယ်တော့ဝယ်ပြီးတယ်မမေဒီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကကုန်နေပြီမရှိတော့ဘူးဆိုရင်သူမရဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေအတွေ့အကြုံလေးတွေအတွေ့အကြုံလေးတိုင်းကို ကျမတို့ကအာယုံစိုက်ပြီးတော့သူ့ကိုပြောပြနေရမယ်သွန်သင်ပေးနေရမယ်သူ့ကိုအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေပေးနေရမယ်တသက်လူချင်းတာတိုင်းဟာမရဘူးနော်လူချင်းတာတိုင်းဟာမရဘူးလူချင်းတာတိုင်းကိုမမေတို့ဝယ်ပေးခြင်းပေးမယ်လို့လဲမမေတို့ကဝယ်မပေးတာမဟုတ်ဘူးလေမမေတို့ကယူမဆိုင်တာမဟုတ်ဝယ်ပေးခြင်းတာတောင်မှမရတဲ့အခါကြီးရှိတယ်ဆိုတော့သူနားလည်သွားရမယ်ဒါဆိုတာဘာလဲဆိုတော့တနေ့တနေ့မှာလောကရန်တရားပေါ့နော်လောကရန်တရားမှာမရတာတွေလည်းရှိတယ် ကိုမလိုချင်တာတွေလည်းရတတ်တယ်လိုချင်တာတွေလည်းမရတတ်ဘူးဆိုတာသူသိကိုသိရမယ်အဲ့ဒီလိုအတွေ့အကြုံတွေကနေပြီးတော့အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေတွေ့ကြုံလာရင်ကျမတို့ကအဲ့ဒီမှာထည့်တော့မယ်လေသူ့ကိုနော်ပညာလေးတွေပေးပေးသွားမယ်ပြောပြောပြသွားမယ်ဆုံဆုံမသွားမယ်အသိပညာလေးတွေပြီးသွားမယ်အဲ့ဒါနဲ့ကလေးကပြန်ကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်ဒါဘယ်အရွယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်သူကြီးလာရင်ကိုချင်းစာတရားရှိလာမယ်ငငယ်မှမရှိပေမဲ့သူနားလည်လာလိမ့်မယ်သူရှိလာလိမ့်မယ် ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျရှင်နောက်ထပ်မိကောတစ်ခုလည်းရှိပါသေးတယ်အဲ့မိကောကတော့သူ့တူမလေးကအသက်၈နှစ်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီတူမလေးကတော့အိမ်မှာတော့ပြောစကားတော့နားထောင်နေအရန်ပြီးတော့မကြမ်းဘူးမရမ်းဘူးပေါ့သူ့တူမလေးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတူမလေးကကျောင်းရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ကျောင်းမှာသူ့တငယ်ချင်းလေးကိုသူက အဲသူကဟိုသူကဆရာမကြီးလိုပုံစံမျိုးနေတော့၎င်းဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီတငယ်ချင်းလိုသူကအနိုင်လိုပြီးတော့အနိုင်ကျက်တက်တဲ့ဟာလေးလေဖြစ်လို့အဲ့ဒီကျောင်းမှာပဲခဏခဏကိုလိုက်ဖြည့်ရှင်းပေးရတဲ့ဟာလေးလေသူတို့ကြုံတွေ့ရပါတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီကလေးလေးကိုတူတူမလေးကိုအိမ်မှာစားစရာလေးလေးအဝကျွေးလိုက်ပြီးမဲ့လည်းပဲ အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ဘေးနာဘက်ဝေါ်ကျင်မှာသူတငယ်ချင်းလေးစားတဲ့မုတ်ကိုမြင်သွားရင်အဲ့ဒီမုတ်ကိုကြီးပဲစားချင်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ဟာလေးမစားချင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမျိုးအပြုတ်ကိုလေးလေးလည်းကြုံတွေ့ရတယ်လို့ဒီ Facebook fan တယောက်ကမေးမြန်းထားပါတယ်ခင်ဗျအချေကြီးအဲ့ဒီဟိုခုဒီကလေးလေးပေါ့သူ့ဟိုသူ့အဖေမေလေးရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာလေးကိုလည်းချေကြီးရဲ့အကြံဉာဏ်ကောင်းလေးလည်းလုပ်ချင်ပါတယ်ချေကြီးခင်ဗျ ဟုတ်ပါပြီဆိုတော့ကလေးတယောက်နဲ့ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံကမတူဘူးလေအတွေ့အကြုံကမတူဘူးဆိုတော့ဒီကလေးကိုပြုစုပြောထောင်မှုပြုစုစောင့်ရှောက်မှုဂရုစိုက်မှုဒါတွေကလည်းအများကြီးလိုသေးတယ်အခုကတော့ဖြစ်ရကလေးတစ်ခုတည်းကိုဒီလိုမျိုးတင်ပြပြီးကျွန်မဒီတစ်ခုတည်းမှာကြည့်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကလေးဒီကြောင်းရောက်တဲ့အခါမှာသူများဆိုတော့ကြောင်းရောက်တဲ့အခါမှာအသေးအစမ်းဖြစ်နေတယ်လေသူကပြိုင်ဆိုင်ခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးရှိတယ်လို့ကျွန်မထင်ပါတယ် ဆိုတော့ဟိုသူများလောက်တာကို तू လောက်ချင်တယ်သူများစားတာကို तू စားချင်တယ်သူများကို तू အနိုင်လိုချင်တယ်ဆိုတော့ तू ကတူဦးစီးသောသမီးလားဒါမှမဟုတ်ရင်အာတခြားညီကောင်မောင်နှမတွေရှိလားမသိဘူးအဲ့ဒီခါကျတော့ဘာလို့တင့်လဲဆိုရင်အိမ်မှာသူ့နဲ့တငယ်ချင်းတွေပါခေါ်ပါကစားပါကစားပါကစားတဲ့အခါမှာမေမေဖေဖေတို့မေမေပေါ့နော်အထူးသဖြင့်တော့မေမေတို့ပါပါပြီးတော့ဆော့ဆော့ကပြောခဲ့တဲ့ကျမရှိမှပြောခဲ့တဲ့ဒီကိုချင်းစာတရားလေးရှိမဲ့ဟာလေး pretend ဟိုဟာ play တွေပေါ့နော်အာဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုဟန်ဆောင်ပြီးတော့အဲကစားချင်းတွေပေါ့အဲဒါတငယ်ချင်းဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းတငယ်ချင်းတွေကိုခေါ်တဲ့အခါမှာလည်းတကယ်ကစားမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းသူ့အယုတ်ကလေးတွေနဲ့သူကစားမယ်ချစ်စမ်းဒီမှာကျန်းသမီးသူ့နာမည်ကဟလာချစ်ချစ်ဆိုပါတော့အဲချစ်ချစ်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေဆိုပြီးတော့အယုတ်ကလေးတွေထားမယ်အယုတ်ကလေးတွေအဲသူတို့ကကျန်းချစ်ချစ်ကအရန်တော်တာပဲချစ်ချစ်ကသူတို့စီကိုသွားလေတယ်ဟာသူတို့ကပြောတာကိုချစ်ချစ်ကဘယ်လိုနားထောင်လဲ ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံကိုဒီမှာထည့်ပါကစားတဲ့နေရာမှာထည့်လိုက်ပါကစားတဲ့နေရာမှာထည့်ပြီးတော့ကစားပေးသွားပါကိုကဘယ်လိုပြောစီချင်တာလဲသူတို့စီကဘာလို့ချင်တာလဲအဲ့ဒီအတိုင်းပေါ့ကိုကကိုချင်းစာတရားလေးတွေရှိအောင်လို့ဟဲတတသမီးကျန်ချစ်ချစ်တငယ်ချင်းလေးကျန်ဖြူဖြူလေးရတော့အဲအင်ကြီးတွေကပြဲနေလို့ဖြူဖြူအင်ကြီးတွေခဏပေးဝတ်လိုက်တယ်မမေကအဲ့ဒီအင်ကြီးတွေကိုချုပ်ပေးလိုက်အောင်မဲစသည်ဖြစ်ပေါ့နော်အယုတ်ကလေးတွေအဲ့လိုလေးတွေကစားတာအစကိုချင်းစာတရားဘယ်လိုရှိနိုင်တယ်လဲ ကိုချင်းစာတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပြုအမူလေးတွေဟာဘာလေးတွေလဲအဲ့ဒါလေးတွေကိုဟိုဟန်ဆောင်ပြီးတော့ဒီလိုနော်ပုံလေးတွေနဲ့ကစားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးလုပ်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့တငယ်ချင်းတွေသူအမတန်ချစ်တဲ့တငယ်ချင်းတွေတစ်ခါတလေအိမ်မှာခေါ်ပါမုံနေပါလေလှုပ်ရှားကြပါအဲ့လိုနဲ့ကလေးကိုဟိုတင်ပေးပါနော်ဟိုအကြောင်းအကျိုးအကြောင်းလေးတွေပြောပြပါဖြည်းဖြည်းချင်းပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်ရှင်းနေဆိုတဲ့အရွယ်လေးကအမတန်မှဟိုပါပေါ့နော်ပြုပြင်လို့ကောင်းတယ် မပြုတ်မြင်လို့ရှိရင်လည်းခိုင်သွားနိုင်တယ်နော်ရှင်းနှစ်ကလေးနည်းနည်းဟို critical period လေးပေါ့နော်နည်းနည်းလေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဂယုစိုက်ပြီးတော့ကျမတို့ဒီသူ့ရဲ့စိတ်ထားလေးနူးညံ့လာအောင်သူများပေါ်မှာစာနာထောက်ထားတဲ့စိတ်ကလေးရှိလာအောင်ကျမတို့သင်ပေးပါတငယ်ချင်းတွေနဲ့သင်မယ်အတူတူကစားရင်းနဲ့သင်မယ်နော်သင်ပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါကျေးခင်ဗျအဲနောက်ထပ်မိခေါတစ်ခုလည်းရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီမိခေါကလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ကျေးခင်ဗျ သူ့တနီးလေးတယောက်ကလည်းဟိုသူ့တနီးလေးကိုပေါ့နော် မုတ်တစ်ခုခုဝယ်ပေးရင်သူ့သမီးကလေးလေးကတစ်ခုတည်းနဲ့အလိုမကျဘူးပေါ့ဟာနှစ်ခုသုံးခုလောက်ဝယ်ပေးမှတစ်ခုခုဆိုရင်မုတ်တစ်ခုတော်လကောင်ကစားစရာတစ်ခုတော်လကောင်တစ်ခုခုနဲ့ကိုတစ်ခုတည်းနဲ့မရဘူးသူကလောဘလေးကြီးနေတာပေါ့သူ့အမေပြောတာကတော့လောဘလေးကြီးပြီးတော့မဟုတ်သူ့လည်းရှင်းပြလေတစ်ခုဆိုရင်တော်ပြီလေသမီးလေးရေအဲ့မျိုးလည်းမရဘူးတစ်ခုခုဆိုရင်ဝယ်ပေးပြီဆိုရင်သူကဘာလဲဆိုတာတစ်ခုမရဘူးတစ်ခုသုံးခုအဲ့မျိုးလောဘကြီးနေတဲ့စိတ်ကလေးကလည်းသူ့သမီးမှာအဲ့မျိုးဖြစ်နေတာလေသူတို့က ဟိုတွေ့နေရတာပေါ့တစ်ချိန်ကြီးအဲ့တော့တစ်ချိန်ကြီးစီကနေပြီးတော့သူ့သမီးလေးဒီလိုမျိုးဟိုကိုချင်းစာတရားလေးထားတက်လာအောင်ဒါမှမဟုတ်သူ့သမီးအနေနဲ့ပေါ့တော့ဒီလိုမျိုးအခက်ခဲလေးကိုဘယ်လိုမျိုးရင်ဆိုင်ဘယ်လိုကြော်လွားရမလဲဆိုတာကိုတစ်ချိန်ကြီးစီကနေသူတို့အကြံဉာဏ်ကောင်းလေးတောင်းထားပါလားချိန်ကြီးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါချင်းအဲဒါလည်းဒီတစ်ခုတည်းကိုပဲရှင်းပြရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့သမီးလေးကအာတစ်ခုတည်းမလိုချင်ဘူးနှစ်ခုသုံးခုလိုချင်တယ်တစ်ခုသုံးခုဆိုအမအစားတောက်လား အစားအသောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥမာတကြားလုံးဆိုနှလုံးသုံးလုံးလိုချင်တယ်ဆိုပါတော့ဥပမာစသူနှလုံးသုံးလုံးစားချင်တာလားသူတကယ်စားတာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းသူကိုချင်းစာတရားရှိအောင်သင်ပေးခြင်းတယ်ဆိုရင်တော့ဟုတ်ပြီသမီးသမီးဘယ်နှခုလိုချင်တာလဲသုံးခုလိုချင်တာဟုတ်ပြီသုံးခုဆိုရင်သမီးတစ်ခုနော် ဖြူဖြူကိုတစ်ခုပေးမယ်နော်နီနီကိုတစ်ခုပေးမယ်နော်သုံးခုယူသမီးဖြူဖြူနဲ့ဖြူဖြူကိုပေးလိုက်ဖြူဖြူလည်းလိုချင်တာပေါ့သမီးရဲ့နီနီလည်းလိုချင်တာပေါ့သမီးရဲ့ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုဝယ်ပေးမယ်အဲ့ဒါဆို तू ကသူများကို share လုပ်ရမယ်ဆိုတာဒါကိုချင်းစာတရားလေးကိုသူ့ကိုစတင်ပေးတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်သွားတယ်နော်ဆက်လို့လောဘကြီးတာကိုရော့နေအောင်ဆိုရင် तू ကုန်အောင်စားနိုင်သလား तू မဝလို့များလားဒါမှမဟုတ်လဲအယုတ်ဆိုရင်နှစ်ခုသုံးခုလိုချင်တယ်ဆိုရင် तू ဘာကြောင့်လိုချင်တာသမီးနှစ်ခုသုံးခုဆိုရင်တစ်ခုကိုဟလာ ဥမာဆိုပါတော့ तू ကိုယ်တိုင် तू အသက်ဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ तू လိုချင်တာကဥမာဆိုပါတော့ဟိုတထောင်ပေးရတဲ့အယုတ်တစ်ခုကိုကျန်းသမီးတထောင်ပေးရတယ်နှစ်ခုဝယ်ရင်နှစ်ထောင်ပေးရမယ်သုံးခုဝယ်ရင်သုံးထောင်ပေးရမယ်နော်သုံးခုဘာလို့မှားလဲပြောတကယ်လို့ तू က reasonable ဖြစ်ဖြစ်တကယ်ကိုတကယ်ကိုဟိုအစီအစဉ်တကြပေါ့နော်သူရဲ့စိတ်ညစ်သူလိုချင်တာဟာတကယ်ကိုစီလျော်ရယ်ဆိုရင်တော့ ကျမတို့ဝယ်ပေးမယ်ဘုံဘုံမေမေသုံးခုယူခြင်းနဲ့ဘလူကိုဖြိုးတစ်ခုပေးခြင်းနဲ့ကြော့တစ်ခုပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့โอเคအေးဟုတ်ပြီဖြိုးပေးခြင်းတာလားကြော့ပေးခြင်းတာလားပေးသမီးဒါမှမဟုတ်လဲဖြိုးမှလည်းရှိတယ်ကြော့မှလည်းရှိတယ်သမီးပဲဝယ်ဆိုရင်လဲအကျိုးအကြောင်းလေးနဲ့ပေါ့နော်ပြောပြမယ်ကျမတို့ပတ်စံကုန်တယ်ဆိုတာမေမေတို့မှာရှိတဲ့ပတ်စံတဲ့ကမဟုတ်ဘူးဒါသမီးပတ်စံနေမယ်သမီးဒီအိမ်ရပတ်စံနေကုန်သွားတာသုံးခုဆိုရင်သုံးဆကုန်တယ် ဆိုသူ့ကိုနားလေအောင်အရွယ်ကတော့ဘယ်အရွယ်လဲမသိဘူးအရွယ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျမတို့ဒီသူနားလေမဲ့စကလုံးနဲ့သူ့ကိုပြန်ပြီးပြောပြပါမယ်သူ့ဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ပြောပြမယ်လောဘကြီးတယ်ဆိုတာကတော့တချို့ကလေးတွေကဟုတ်တယ်အယုတ်ဆိုတော့အများကြီးလိုချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဖြည်းဖြည်းချင်းလျှော့မယ်ကျမတို့ဒါမှမဟုတ်တချို့ကိစ္စတွေကြရင်အဲ့ဒီဆိုင်မှာအယုတ်သွားဝယ်တယ်ဆိုပါတော့အယုတ်သွားဝယ်ရင်တခါလဲပြောမယ်တမီးစမသွားခင်နေရတမီးတစ်ခုပဲရမယ် သမီးနဲ့မေမေနဲ့ agree လုပ်ရမယ်သဘောတူညီချက်ရှာဆောင်ရမယ်တခုပဲရမယ်နော်သမီးတကယ်သွားကျင်တာလားဒီဆိုင်ကိုသွားကျင်တယ်ဒါဆိုရင်သမီးဟလာဥမာဆိုပါတော့ဘုံမရုပ်ကလေးဆိုကျင်တယ်တရုပ်ပဲရမယ်တရုပ်ပဲရမယ်ဆိုမေမေလိုက်ပို့မယ်သူ့နဲ့ကိုနဲ့တကယ်ကိုညှိယူမှုလေးလုပ်ပြီးတော့အတိအကျပဲကျမတို့ဝယ်ပေးမယ်တခုတကယ်လို့ ဟလာမမီဝယ်ပေးမှာပေါ့တမီးကပြီးပြီးရောတချို့မိဘတွေကပြောတတ်တယ်လေမမီအယုတ်လိုချင်တယ်အေးအေးဝယ်ပေးမယ်သုံးခုနော်အေးအေးအေးပြီးရင်ပြီးရောဆိုအေးလို့ပြောလိုက်တယ်တကယ်သွားဝယ်တဲ့ခါကျတော့သုံးခုမှသူမရရင်မမီဖေဖေတို့ကလိန်နေပေါ့နော်ဟိုမှားရင်းနဲ့သူမမျောမျောလင်းနဲ့မျောလင်းချက်ကြီးရောအမှားကြီးကိုပေးတယ်ပေါ့သူသုံးခုမရရင်ဆိုအဲ့မှာကလေးကတောင်းညမ်းမယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ကလေးပြောတာကိုတေချာနားထောင်ပါလို့ပြောတာပြီးပြီးရောကျမတို့ဟိုနားမထောင်ပါဘူး ဘာပြောတာလဲသမီးသုံးခုယူဟဲ့သုံးခုမရဘူးလေသမီးသမီးတော့တစ်ခုပဲရမယ်တစ်ခုကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့မမေဝယ်ပေးမယ်တစ်ခုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့မမေဝယ်ပေးဘူးတကယ်လို့အဲ့ဒီယုတ်ကဟလာနှစ်ခုဝယ်လို့ရတယ်ဆိုရင်နှစ်ခုပဲဝယ်ပေးမယ်တခါတည်း agree လုပ်ပါတခါတည်းကလေးနဲ့နော်ဟိုသဘောတူညီမှုယူပါကလေးကိုဂရုစိုက်ပါကလေးပြောတာကိုသေချာနားထောင်ပါမှားရင်းနဲ့နော်မျောလင်းချက်ကြီးကိုမပေးပါနဲ့အဲ့ဒါဆိုကလေးကကိုယ့်ကိုမယုံတော့ဘူး ဟုတ်ကဲ့ချင်းခင်ဗျယေရှုတင်ပါတယ်ချင်းခင်ဗျဒါအခုမေးတဲ့မိကောကတော့ဒီ live season ရဲ့နောက်ဆုံးမိကောဖြစ်ပါတယ်ချင်းခင်ဗျအဲအဲ့ဒီမိကောပိုင်ရှင်ကတော့သူ့သားလေးကတော့တူဒီတော်သားဖြစ်ပါတယ်အသက်၄နှစ်ကျော်ပြီလို့ပြောထားပါတယ်တူဒီတော်သားဖြစ်တဲ့အိမ်မှာလည်းအရင်အလိုလဲထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တခုဆိုရင်ပြောစကားနားမထောင်ဘူးလူကြီးလေးကိုပြန်ပြောတယ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ကလေးလေးကအပြုတ်မှုပြောဆိုတွေကရိုင်းပြီးတော့ကြမ်းထမ်းလာတဲ့အဆက်ရောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့် သူတို့ပြန်ဘလိုမျိုးဒီကလေးလေးကိုပေါ့နော်ဟိုအပြောဆိုလေးယဉ်ကျေးလာအောင် ပြောစကားနားထောင်လာအောင်သူတို့ကဒီပြုစုပြောထောင်ပေးရမယ်သူတို့စိတ်ပူတာကတော့ကလေးကတူတီတော်သားလည်းဖြစ်တယ်အပြောကလည်းမိဘလေးကလည်းအရန်ချစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကလေးလေးကလည်းအပြောဆိုလေးလေးကလည်းကျန်းလာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့သားလေးကိုလိန်မာယဉ်ကျေးပြီးတော့ရှေးခုပြောနေတယ်ကိုချင်းစာတရားထားတက်လာအောင်ဘလိုမျိုးပြုစုပြောထောင်ပေးရမလဲဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးမိခွန်းအနေနဲ့မိထားပါတယ်ချေကြီးခင်ဗျာဟုတ်ပါပြီဆိုတော့ဘလို့ ပြုစုပြောထောင်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်မပြောခဲ့တဲ့စကားပဲပေါ့နော်ချစ်ချင်းမြတ်တာပဲပေါ့ကလေးကအချစ်ကိုလိုချင်တယ်လို့ကျွန်မဟိုးရင်နှုံးလေးကပြောမှုပါတယ်အဲ့တော့ကလေးကိုဂယူးဆိုင်မယ်ကလေးကိုချစ်မယ်ချစ်တဲ့အခါမှာချစ်တာပေါ့တချင်ရဲ့ချစ်လို့ကျွန်တော်တို့အလိုတွေလိုက်ထားတာပေါ့အလိုလိုက်တာနဲ့ချစ်တာနဲ့မဆိုင်ပါဘူးအလိုလိုက်တာဟာချစ်တာမဟုတ်ပါဘူးအလိုလိုက်တယ်ဟိုချစ်တယ်ဆိုတာကလေးအတွက်เนาะဟိုကောင်းတဲ့အပြုသဘော နော်ကောင်းတဲ့အပြုအမူလေးတွေဖွံ့ဖြိုးလာအောင်ကျမတို့ဟာချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့တွင်တင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကလေးကိုလိမ်မာစေခြင်းလို့អော်တာမျိုးငေါက်တာမျိုးရိုက်တာမျိုးမလုပ်ပါဘူးသူ့ကိုအခုကလေးက၄နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့၄နှစ်အရွယ်ဆိုတာတော်တော်လေးကိုဟိုဟာလေလှုပ်လှုပ်ရှားရှားနဲ့ပြောတတ်ဆိုတတ်နေပြီလေအဲ့တော့ကိုကအလိုလိုက်တာရရမှလည်းအခက်ကလေးကိုနော်ဟိုစူရမှလည်းအခက်ဆိုတော့ကျမတို့ရိုက်တာစူတာကိုကျမတို့မကြိုက်ပါဘူးဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ကလေးကိုအခွင့် အရေးရှိရင်ပေါ့ဒီဟို empathy ရဖို့အတွက်ပေါ့ကိုချင်းစာစိတ်ကလေးဖြစ်လာဖို့အတွက်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အခွင့်အလန်းလေးတွေပေါ့အခွင့်အလန်းပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်းတကယ်ကို empathy နဲ့ပတ်သက်တဲ့ practice လေးတွေလုပ်ပြီးမယ်ဆိုတော့ဥမာဆိုပါတော့ဖေဖေပြန်လာတယ်ဆိုရင်เนาะမေမေလုပ်တဲ့လူကတသားရေဖေဖေပြန်လာပြီဖေဖေကိုเนาะဥမာဆိုပါတော့ဟို ဟိုဒီရေခွက်ကလေးပေါ့မကွဲတဲ့ရေခွက်ကလေးပေါ့ဖေဖေကိုရေလေးတိုက်လိုက်ပါအောင်တသားရေနော်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ဆိုဖေဖေမောလာတယ်ဖေဖေကိုရက်ကလေးခတ်ပေးလိုက်ပါအောင်စသည်ဖြင့်တခုခုပေါ့ဆိုရင်အခွင့်အလန်းလေးတွေကျမတို့ကရှာမယ်အခွင့်အလန်းရှာပြီးတော့အဲ့ဒီအခွင့်အလန်းကိုတကယ် practice လုပ်မယ်တကယ်လေ့ကျင့်မယ် empathy အတွက်တကယ်ကိုကိုချင်းစာတာကိုတတအဝေးက तू ပြန်လာတယ် तू ပြန်လာတဲ့ခါမှာ तू ကစားပြီးပြန်လာတယ် तू မောလာတယ်ဆိုဟဲ့တတမောလာတယ်တတလေးရေတောင်းလိုက်ပါဦးရက်ကလေးခတ်ပေးမယ်စသည်ဖြင့်ပေါ့ဆိုတော့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ practice လုပ်တာလေ့ကျင့်ပေးတာ empathy နဲ့ပတ်သက်လို့အခွင့်အလမ်းရသမျှကိုကျမတို့လေ့ကျင့်ပေးမယ်ရသမျှကိုလေ့ကျင့်ပေးမယ်နောက်စကားပြောတဲ့အခါမှာဖြည်းဖြည်းပြောမယ်ဖြည်းဖြည်းပြောမယ် အေးအေးတက်တက် very calmly ပေါ့နော်အေးအေးတက်တက်ငြိမ်ငြိမ်တက်တက်ကလေးဖြည်းဖြည်းလေးပြောပြီးတော့သူ့ကိုနုံနုံညံ့ညံ့လေးနဲ့ကျမတို့ပြုစုဆောင်ရှောက်ပါမယ်အဲ့ဒီခါမှာ तू ကအခုတောင်းကျမ်းတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုးတယ်ပေါ့နော်ဟိုဆိုးတာတော့မဟုတ်ပါဘူးခလေးကလေတကယ်တကယ်မှာတော့ဆိုတော့မနိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်မဟုတ်ဘူးမမေဖေဖေတို့ကချစ်မယ်တတဖြည်းဖြည်းချင်းချစ်ချင်းတော့မပြောက်ဘူးဘာလို့ဆိုကိုလိုလိုက်ခဲ့တာ၄နှစ်ရှိသွားပြီလေ၄နှစ်ရှိသွားတဲ့အချိန်မှာခလေးက၄နှစ်အရွယ်မှာဆိုးနေပြီ ဆိုတော့နောက်ထပ်၄နှစ်တော့ပြန်ပြီးတော့ကိုကကမယ်အဲ့မှာပြန်ကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်စိတ်ရှည်ပါနော်စိတ်ရှည်ပါဖြည်းဖြည်းချင်းပြုစုဆောင်ရှောက်ပါနောက်တစ်ခုကကလေးကိုကိုကိုတိုင်ကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ model အနေနဲ့ကိုကိုတိုင်ကမမီနဲ့ဖေဖေနဲ့အထူးသဖြင့်ပေါ့မမီနဲ့ဖေဖေနဲ့စကားပြောတာအစနူးနူးညံ့ညံ့ရင်းရင်းကြေးကြေးတိမ်တိမ်မွေ့မွေ့လေးပြောမယ်အဲ့လိုပြောပြီးတော့ကျမတို့ကအာကလေးကမြင်ပါစေပေါ့ အာမမီကလည်းဖေဖေပြောတာကိုဟုတ်ကဲ့ဆိုပြီးနားထောင်မယ်ဖေဖေကလည်းမမီအဲ့လိုနော်ဆိုရင်ကလေးကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့ဒီအပြုတ်အမူလေးအတူယူလာလိမ့်မယ်အဲ့ကိုမမီဖေဖေတို့ဒီ model ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ချေကြီးမြကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချေကြီးမြချေကြီးချေကြီးပြောနေတော့မှပဲမိဂေါလေးတစ်ခုတက်လာသေးလို့ပါကျွန်တော်လက်ထက်မိဂေါလေးတစ်ခုတော့ထပ်ပြီးတော့မိခွေပြပါချေကြီးပြဟုတ်အဲ့ဒီမိဂေါကတော့ သားနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်တဲ့အဲ့သားနှစ်ယောက်မှာလေဟိုသားအကြီးကိုတော့သူ့အဖိုးလေးသူ့အဖွားလေးကအရန်ချစ်ပြီးတော့အငယ်ဆုံးသားလေးကိုတော့မချစ်ဘူးလေအဲ့ခါကျတော့သူ့အမိကတော့သားနှစ်ယောက်စလုံးချစ်တဲ့ခါကျတော့ဟိုအခုတခုခုဆိုရင်အာသားကြီးလုံရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးတခုခုဖြစ်သွားပြီဟေးဆိုရင်အငယ်လေးကိုသူ့အဖွားလေးကရိုက်တာတို့ဟိုကလိထိုးတာတို့စိတ်တာတို့အဲ့မျိုးလေးဖြစ်တော့သူ့အမိကလည်းဟိုစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်လေအဲ့ဒီခါကျတော့တစ်ချေကြီးကိုမေးပေးပါအောင်လေဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီကိစ္စဒီ လိုအခက်ခဲလေးကိုသူ့အနေနဲ့ကြော်လားနိုင်မလဲဆိုတာလေးကိုဒီချေကြီးကိုမိထားပါတယ်ချေကြီးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဆိုဖုတ်ဖုတ်ဖွားတွေအကြောင်းဖြစ်တာလေဖုတ်ဖုတ်ဖွားဖွားတွေကိုပဲပြောရမှာပေါ့နော်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့မမေကချစ်တယ်လေမမေကတားငယ်ကိုလည်းချစ်တယ်တားကြီးကိုလည်းချစ်တယ် equally ချစ်တယ်ဆိုတော့မမေတို့မှာအပြစ်မရှိပါဘူးဒါတားကြီး တားကြီးကိုကြတော့ဖိုးဖိုးတို့ကချစ်ပြီးတော့တားငယ်ကိုမချစ်ဘူးဆိုတော့တခုခုအပြစ်လို့ရင်တားငယ်ကိုဟိုဖိုးဖိုးဖွားဖွားတွေကပို့ပြီးတော့အပြစ်ပေးတယ်ပေါ့နော်အပြစ်ပုံချတယ်ပေါ့ဆိုတဲ့အခါမှာတားငယ်လေးကမမေဖိုးဖိုးကိုပြောပြပါဖွားဖွားကိုလည်းပြောပြပါတားငယ်လေးကိုအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့တားငယ်သေးသေးရိုင်းသွားပါလိမ့်မယ်နော် तू ကဟိုအကိုလုတ်တဲ့လူကကြတော့အပြစ်ဘယ်တော့မှမရှိဘူး तू ကတော့အမြဲတမ်းအပြစ်ရှိနေတယ်ဆိုပြီးသူ့ကိုယ်သူ ဟိုအပြစ်ရှိတဲ့ခံစားမှုတွေနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်သွားပါလိမ့်မယ်ဖူးဖူးဖွားဖွားတွေကိုနားလည်အောင်ပြောပြပါဖူးဖူးဖွားဖွားတွေကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်အာသူတို့ကိုယ်တိုင်ပြုပြင်ဖို့လိုပါတယ်ဖူးဖူးဖွားဖွားတွေဒီဟာမီးပဲလေအတူတူပဲလေနော်မီးတွေပဲဆိုတော့အတူတူချစ်ပါတကယ်လို့မချစ်ဘူးဆိုငယ်လေးကိုတိတ်ကယူမဆိုင်ဘူးဆိုရင်တောင်အပြစ်တိတ်မပြောပါနဲ့မတိကျွန်းကျင်ထားပါအကြီးကိုချစ်လို့ချစ်တာကတော့ချစ်ပါဖဖိုးတွေဖွားဖွားတွေအနေနဲ့ပေါ့နော် အဲ့ဒါပဲပြောချင်ပါတယ်ရှင်။ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချေကြီးခင်ဗျ။ချေကြီးအခုကျွန်တော်တို့ Facebook Live ပေါ့နော်ဒီကလေးတွေကိုချင်းစာတက်လာအောင်ဆိုတဲ့ Facebook Live ကလည်းတနင်္ဂနွေကြော်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဒီအခုဒီကြည့်နေတဲ့ဖဖီမေမေတွေအတွက်ဟိုဒီကလေးတွေကိုချင်းစာတက်လာအောင်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုညီကုန်းချုပ်လေးနေပြောကြားပေးဖို့ချေကြီးကိုကျွန်တော်မေတ္တာရက်ခံချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျမဟိုပါပေါ့အသက်အရွယ်အမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဘယ်အသက်အရွယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် empathy ရှိလာအောင် ကျမတို့အခုကတော့ကျမတို့ကဒီကိုချင်းစာစိတ်ပေါ့နော်ဖွံ့ဖြိုးလာအောင်မမေပေပေတို့ဘယ်လိုဟိုပြုစုပြောချောင်ကြမလဲကလေးတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဘယ်လိုသင်ကြမလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကြီးကိုကျမတို့ကအဓိကထားတာပေါ့အဲ့တော့နံပါတ်1တစ်ချက်ကတော့စိတ်လှုပ်ရှားမှုကို discuss လုပ်ပါဆွေးနွေးပါတသားဘာဖြစ်လို့လဲတသားဝင်းနေနေသလားဟလားတသားဘာဖြစ်လို့ဒီလိုအပြုတ်အမှုပြုတ်လောက်တာလဲတသားဘယ်လိုခံစားနေရလဲဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျမတို့က ကလေးဘယ်အသက်အရွယ်မှာမဆိုကျမတို့က discuss emotion ပေါ့ emotion နဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ခံစားမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဆွေးနွေးပါကလေးတွေဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာအာငါဝင်းနေနေတာပဲငါဒါကြောင့်ဒေါသဖြစ်တာပဲဆိုတော့သူဟာသူအတိတိလာပါလိမ့်မယ်ထိုးထွင်းတိလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နံပါတ်1တစ်ချက်ကတော့ emotion နဲ့ပတ်သက်လို့ကလေးတွေဘယ်အသက်အရွယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်မမေဖေဖေတို့နဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုအကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါ နောက်တစ်ခုကတော့အိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အော်ဒီ community ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့အကျိုးစုဒီဖော်ထုတ်ပါကုညီပါဒီစိတ်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုညီပေးပါပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကုညီပေးပါနောက်တစ်ခုကတော့ကိုချင်းစာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုချင်းစာရဲ့အပြုတ်အမူတစ်ခုခုလှုပ်တိုင်းလှုပ်တိုင်းချင်းမွန်းပါနော်သူ့ကိုချင်းမွန်းပါဘယ်အရွယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နော် နောက်တစ်ခုကတော့ခေါင်းစဉ်တက်လိုက်ပါဖော်ထုတ်ပါခေါင်းစဉ်တက်ပါဆိုဆော့ဆော့ကျွန်မပြောတဲ့အချက်၃ချက်ထဲမှာပါပြီးနော်ပါပြီးသားပါခေါင်းစဉ်တက်လိုက်ပါဟဲ့တတကျန်ဒါဟို तू ဝင်းနေနေတာကိုတတကကူညီလိုက်တာပဲစသည်ဖြင့်နောက်တစ်ခုကတော့ပုံပြင်နေနော် story စီအသက်ကြီးတဲ့ကလေးတွေကြတော့လေရုပ်ရှင်လိုဟာမျိုးလေးတွေနော်ဒီအဲ့ဒါလေးတွေကိုဖတ်ပါနော် read story စီတွေနော်ဇာတ်လမ်းလေးတွေအာ तू ကတော့ဝင်းနေသွားတယ် तू ကတော့ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမျိုးဇာတ်လမ်းလေးတွေ နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ social skills တွေပေါ့ဆက်ဆံရေးစွမ်းရည်တွေအချိန်တိုင်းမှာစွမ်းရည်မြင့်လာအောင်ဆောင်ရွက်ပေးပါသင်ကြားပေးပါ သက်သားဒါကူညီလိုက်လေဒါလေးဒီလိုပြောလိုက်လေဘလိုလုပ်လိုက်လေဆိုဆက်ဆံရေးစွမ်းရည်လေးတွေเนาะကောင်းလာအောင်ဆောင်ရွက်ပေးပါဆိုတော့အဓိကကတော့ဘာတူလဲဆိုတော့မမေဖေဖေတို့ပါပဲမမေဖေဖေတို့ဒီမိမိတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုအကောင်းဆုံး စံနမူနာပြတဲ့ပုံကိုကိုကိုတိုင်ကသူများကိုကူညီရမှာနော်ကိုကိုတိုင်က empathy ရှိရမှာနော်မေမေဖေဖေတို့ကိုတိုင်ကကိုချင်းစာတဲ့လူတွေဖြစ်ရမှာကိုကိုတိုင်ကကိုချင်းစာတတ်တဲ့လူဖြစ်ပြီးတော့ကိုကိုတိုင်ကစံနမူနာကောင်းတွေပြပြီးတော့တာတာမီမီတို့ရဲ့ကိုချင်းစာတရားတွေကိုဖွံ့ဖြိုးလာအောင်သင်ကြားပေးနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ရှင်။ ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးခင်ဗျာဆရာကြီးခင်ဗျာအခုကလေးတွေကိုကျစ်စာတက်လာအောင် Facebook Live အစီအစဉ်ကိုဆရာကြီးမအားတဲ့ကြားကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ CFM မြန်မာ Facebook Fan တွေနဲ့ Sparkit Facebook Fan တွေကိုလာရောက်ဆွေးနွေးပြောကြားပေးတဲ့အတွက်လည်းအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဆရာကြီးခင်ဗျာဒါပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook Live ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ ZFM မြန်မာ Facebook Fan တွေနဲ့ Sparkit Facebook Fan တွေရဲ့တူးချင်းတယောက်ချင်းစီဖေဖေမေမေတွေကိုလည်း Facebook page ကတော်လကောင်ဒီစီစဉ်ကိုကူညီပေးတဲ့ကလေးတိုင်းချစ်တဲ့ Vital Kick ကလေးအားစေးနဲ့မညံကောင်းပြီးထူးချော်ဖို့ Mega Reachable ကလေးအားစေးကလည်းအထူးပင်ကြီးစုတည်ရှိကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်ခင်ဗျဒီနေ့ကလေးတိုင်းချစ်တဲ့အဲကလေးတွေကိုချင်းစာတက်လာအောင်ဆိုတဲ့ Facebook Live အစီအစဉ်ကိုအဓိကကူညီပြီးတော့ပတ်ပို့ပေးသွားတာကတော့ Australia နိုင်ငံထုတ်ကလေးတိုင်းချစ်တဲ့ Vital Kick ကလေးအားစေးနဲ့မညံကောင်းပြီးထူးချော်ဖို့ Mega Reachable ကလေးအားစေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းဒီမှာလေတီချာကြီးနဲ့အတူကလေးတွေအတွက်စိတ်ဝင်စားမယ်ဖိဖိမိမိတို့အတွက်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ parenting topic များကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook page ကို like and see ဖာလုပ်ထားပေးဖို့မေတ္တာရခင်ပြောကြရင်ဒီနေ့ပြောကြားတဲ့ကလေးတိုင်းချစ်ကလေးတွေကိုချစ်စာတက်လာအောင် Facebook Live အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲညှနှိုင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ from caring for well-being.